მოგვიერთეთ. სიმართლე გქვით ამ ლექციას პირადად მე ძალიან სტიმულთმელად ველოდი. ძალიან იშვიათია ხოლმე ხელოვანი ადამიანები ჩვენთან. და ესეც საინტერესო ლექციები მითუმეტეს. აა დღევანდელი ჩვენ ლექციას გაუძღობა ბატონი ანტონ ბალანჩივაძე და ჩვენი სალექციო თემა არის ადამიანის ტრანსფორმაცია და მისი ანარეკლი სხვადასხვა ეპოქის ჭრილში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანტონო, დაგვიწმენთ დრო და შეგვიძლია დაგვიწყოთ. აი, მოგესალმებით, სერბაზო მეგობრებო. პირველ რიგში, ვინა ორგანიზატორებს დიდი გადაობა გადაუხადა, რომ ესე იგი, რა ხან დააინტერესებს ჩემი აზრი, ალბათ ხელოვნების სირგლი ძალიან ეს ნიშნავს, რომ რაღაც სოციალური კავშირი კვლავ პეტკავს ადამიანებს შორის ესენი ეს გრძელდება ყველაფერ ჩვენ ქვეყანაში და ეს არის ძალიან სასიხარულო აი ამ საგიჟეთის პერიოდში განსაკუთრებით. აა კიდევ ერთხელ მინდა ყველა იმ ძერკას ადამიანს უცურვოთ დღეს რომ რაღაცა თქვა ის თუ იქნება რაიმე გაუგებრობა ან თუ იქნება ვინაიდან მე ეხა მოდივარ მიტინგიდან ფოტოს შორის ან ამოყვან ხეს ეს რიონის ხელების მიტინგზე ვიყავი და ამოვიდი იქიდან ძალიან ისეთ როგორ არ ძალიან ემოციები ცალსე ვარ იმიტომ რომ ამ ბევრი ამია სათქმელი სხვა მიმართულებით ამიტომ დღეს ამ თელ ენერგიას არასწორად აქ ამ მიმართულებით უნდა ამიტომ არ გაგიკვირდეთ თუ ძალიან საფათურა ფარაკებს ძალიან ბევრ თემას შევეხებით იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 1 საათი ხო 5 იქით აკეთ მე ვიცი დაახლოებით და ამ 1 საათში ჩემი ერთგვარი დაუდევრობის წყალობით ვინაიდან მე ავირჩიე თემა რომელსაც ქვია ადამიანის ტრანსფორმაცია და ამის ანარეკლი სხვადასხვა ეპოქის სტილში რაც გულისხმობს პრინციპში ეპოქების ამოცანებს ხო რომელიც თქვა ხელოვნებაში როგორ ჩანს როგორ როგორც ჩანს ხატრების კინოს, ეხლა ჩვენ ფერწერაზე მეტი აქცენტი გვექნება და თანდაგებაზე და ამიტომ როგორც ჩანს აი სოფლის ხელოვნების ისტორიაში თქვა და გადავხედეთ ძინა პერიოდს სანამ ჩვენ დაწყებოდით როგორც ჩანს ეს სხვადასხვა ეპოქების კვალი და როგორ ფაქტობრივად როგორ ენთება თითქოს საოცარი ჯაჭვი როგორ იბადება რომელიცაც მოუყავთ ჩვენ დღემდე და როგორ ყველაფერი ლოგიკურია და რა საინტერესო მიმდინარეობს და ვინ არის ამ თემას ვირჩევდი მე მეგონა რომ ამიცი ესე ის მაგურად რომ ძინა თემები იყოს იგი ადამიანი და რელიგია ზირითად იკონოგრაფიული ფიგურ სახეები იმის წინ ყოფილი ადამიანი და მითოლოგიური სახეები და შემდეგ მოდიოდა უკვე ეპოქების დახასიათება შუმდერის ხელოვნება ეგვიპტის ხელოვნება აღმოსავლური აზია და ვიფიქრე რომ მე ესეთ ხიდისავით ავირჩევ თემას რომელზეც მარტივად ესე ვიტყვით თქო რაღაცა ფართო საინტერესო რამე რო დაგუ დღეს და გუშინ რამოდენიმე დღეა ესე ჩემთვის ვფიქრობ აღმოაჩინე რომ სათქმელი იმდენია და დრო ისე ცოტაა რომ ძალიან სწრაფად პირდაპირ ვიწყებ ეხლა დიდი შესავალი გამომივიდა და ასეთი რამე გავაკეთოთ თუ შეიძლება კითხვებისთვის დავითაოთ დაახლოებით დრო სადღაც ბოლოსკენ ალბათ 10 წუთი 10 წუთი და თუ მოგოლის პერიოდში ვინმეს გაუჩნდება რაიმე ჩართვის სურვილი რაღაცა კითხვის აი რომელიც ზოგი კითხვა არ არის გადადება არ შეიძლება და თუ ესეთი სრული გაგიცება და არ მოგერიდოთ და უცებად თქვით ხო თუ ეს თემაში არ იქნება მე ჩავწერ ამ და ბოლო შემკითხების დროს როცა ეს იქნება მაშინ ვთქვა ვიტყვირა თუ არა და იმ თემაში ვარ აა მე არ გიცხავ გადავალ მაშინ მე იგი ჩვენ თუ თუ ისმის ჩემი კარგი ხმა კარგად მაშინ გადავალ დიახ კარგად ისმის მე ნემალობა ასე იგი მე ესე მინდა რა ვიცხოვრო ჩვენ გვაქვს როგორც თანამედროვე ადამიანებს ძალიან ხშირად ხისტი პოზიციები, როგორც არის მატერიალისტური წარმოდგენების ეპოქაში ვართ, ხო, გლობალისტურ სამყაროში, როდესაც ტექნოლოგიები ძალიან დაიხვეწა, რო აჩქარდა მასიური საინფორმაციო საშუალებები, ესე იგი, ძალიან ერთმანეთს თაბეჭდილებები ძალიან დიდია, ხშირია, ძალიან ინტენსიურია და ამიტომ ადამიანის წაფადგებულობს ყველაფერს და ოდნავ ამ ამასთან ერთად ზედაპირულად, ხო, უფრო და უფრო. მაგრამ ადრე, როდესღაც ეს ესე არ იყო ცხადია, თქვა ვიცით, რომ მაშინ როდესაც იქნებოდა, თქვა, აკვანი იყო ფაქტობრივად სოფიო ეგონებოდა დაწყებული იყო და განვითარებული იყო. განსაკუთრებით ეს ჩვენ ახლა უნდა მივმივაშოთ აზიას. და მე მინდა პირველ რიგში გავყვე დედამიწა სოფხედველობები, როგორც ორ ძირითად ამოსავალ წერტილად აზიური და აღმოსავლური კულტურა, ხო, სოფხედველობები. და ეპოქების დაარსების აი ამ აკვანის პერიოდში ჩვენ რეგულარულად ვისაუბრებთ იმაზე რომ აი თუ თანამედროვე თქვა თანამედროვე დასავლელი ადამიანისთვის განვითარება თავისთავად არის რაღაც აი ამ ესე უცხოზე დავხვათოთ აი სადღაც იწება და გრძელდება აი თქვა აი სადღაც აა, ასეთი დასაწყისი და მე რე აქეთ გრძელდება, ხო? აქ იყო პირველი საუკუნე ჩვენცად თქვათ 23 საუკუნე ჩვენცად აკითხონდე მე მე 10 მე 12 მე მოდი ხო ჰომეროსი მე ბუდა გაჩნდა ხო მოვიდა მე თქვათ უახლოვდებით ქრისტიანობის პერიოდს მე შუა საუკუნეები და ასე და მოვიდოთ მე 20 აი აღმოსავლეთში თავიდან ეს ეს არის ხო და ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი აი ამ ორი დიდი კულტურული შეხედულებებისა სამყაროზე სოციო ხელოვნებას რომ აზიელი ადამიანისთვის თავი და ოდით განა მაშინ განსაკუთრებით დამეთარება ყოველთვის იყო როგორც წედრუნვები ესენი აი აზიაში დრო თვითონ უფრო დიდი იყო ესე ესეთი განცდა რომ აი როჟერო მიმართოთ თქო ჩინურ ინდურ ფილოსოფიას ან რელიგიურ ფაგადულებს ან მისტიკას ან სიღრმესაც მათ ფილოსოფიებს ოფერდებულაშია ჩვენ ხედავთ ყველგან რომ ასეთ სახელებს მაგალითად არსებობს ეგეთი ტერმინი პრალაია ქვია ხო რომელიც არის სოფიო დასვენების პერიოდი ფაქტიურად თუმცა ყველაფერი ყოფიერება ძილს მიეცემა და ყველაფერი რაც ეს აქტიურად ვითარდებოდა ისე კლავ იძინებს და სამყარო აი ამ როგორც ადამიანის ძილია ესე შვიდ ძილის პერიოდში მოხდება შემდეგ კლავ იბადება მოწოდებულია დაბადებისთვის და ყველაფერი კლავ მეორდება. თუმცა მეორდება ახლებურად ახალი ფორმებით და იწება ეს კარგად დავიწყებული ძველი ქართულ სიტყვებში რომ იწება ლავ რაღაცა პატარიდან მე უფრო და უფრო იზრდება მე კლავ კადის იმ სტადიებს რომელიც ოდისგანვე დაიარა ამიტომ იქ არსებობს არსებობდა აქედან მოდის სამყაროში ეს ცოდნაიმ და შეხედულება ხო ვიღაცისთვის ცოდნა ვიღაცისთვის შეხედულება ვიღაცისთვის ხმენა ადამიანის მრავალ დაბაზებებზე რომ სიცოცხლე არ არის ასე მოიფარგლება ადამიანის ერთის დაბადებიდან სიკვდილამდე, არამედ ის მოდის ან საუკუნეების განმავლობაში კლავ და კლავ და აქედან დამომდინარე, ხო ჩვენ ხუმრობით ვამბობთ ხოლმე ხშირად, მაგრამ აი არ მავიცით ყველა მე სიტყვა და მეტო აღმოსავლიდან მოდის ეს ცნება. ეხლა ამას რატო უყვები რომ როდესაც ჩვენ წრებრუნვითი განვითარების კულტურაში ვართ ამ სოფხედველობაში ვართ, სამყაროს რა თქმა უნდა უყურებთ უკვე ცხანაირად, ხო? ამიტომ ძველი რელიგიები, ზოგადად სამხედროებები, რომელიც აზიიდან წამოვიდა, ყოველთვის უხილავად მასში არის ჩავანებული, ეს დავანებული არის მარადიულობის განცდა, რომელიც მეორდება ახალ ფორმებში. დასავლელი ადამიანისთვის კიდევ რაც უფრო ახლოვდება ჩვენი საუკუნეები, მით უფრო სწრაფდება დრო და ეს როგორც ვთქვი, ეს განვითარების ხაზი სწორია. ლინეარულია, ხო, ესე ვთქვა. უკვე დრო გადის სწრაფად კიდევ უფრო ნავაჩქარებს. ასე. ამიტომ მინდა დავიწყო ესეთი ხატი შემოგთავაზოთ. ოდესღაც, ოდესღაც არ ჩვენ ვიცით, რომ პლატონს აქ ახსენები, ხო, იყო ესეთი აა ესეთი კონტინენტი, ესეთი კონძული, რაღაც ესეთი ატლანტი დაერქვა. ტიმეოსი არის ქართულადგენი, ტიმ ტიმეი, ხო, ტიმ ტიმეოსი. ესეთი დიალოგი აა პლატონი სადაც ის ახსენებს და ყובה ამ ატლანტის შესახებ. არის მრავალი თქმულება ბიბლიის გარეთა თქმულებებში. არის სახალხო თქმულებები, მონაყოლები ამ ადგილის შესახებ და ჩვენ ვიცით რომ აქ აქედან ბიბლია ამ ადგილებს უკავშირებს ესეთ უცნაურ წარღვნას, რაც მოხდა დროში და მითებში, ყველა ხალხის მითში ფიგურირებს ეს წარღვნა. ეს არის ერთ-ერთი, რაც აერთიანებს სამყაროს, აი ამ სხვადასხვა რელიგიებს, სხვადასხვა ფუძეს, პოულობს საერთო ფუძეზე რა. მაგალითისთვის, დევპალიონი მაგალითად ბერძნებთან, ხო, ეს არის იგივე ნოე, ისრაელის ხალხების ეს არის იგივე ინდუსების მანუ მაგალითად რომელიც ასევე წარმოს უკავშირდება გილგამეშის ეპოსში ჩნდება როგორც უთნაპიშტი ეს იგივე ფიგურაა იმიტომ ის წარმოს შემდეგ ეს არის ის ადამიანი რომელმაც გამოიყვანა შეული კაცობრიობის ნაწილი ამ წარმოს შედეგად და გადაარჩინა ესე ვანქმულებების თანახმად მან წაიყვანა ეს შეული კაცობრიობის ნაწილი ორ დინებად წაიყვანა აზიის ატლანტიდიდან რომელიც ჩაიძირა ჩვენ ვიცით რა თქმა უნდა რომ კავკასიაში ვიცით ხო იაფეთის ესე იგი ანუ ეს შვილების ისტორია სემი კამი და იაფეთი ჩვენი იაფეთიანელები ვართ კავკასიური რასა მაგრამ ჩვენ თუ ამ მიწს გავწდებით და გავყვებით უკვე რა ხარ ჩვენ გვაინტერესებს კულტურულ ეპოქებზე კულტურულ კულტურის ეპოქალური განვითარებას და ხელოვნების კავშირი ჩვენ პირველად მივადგებით ინდურ კულტურას რომელიც არის უძველესი და ეს ამ და ეს სტრენს თავზე არის ნებართ ვიცი მაგ ყველანაირი ეს ტექსის ის ყველაზე ჩაიგვიზა რაღაც პირველ პირადულ პირადულ ეზეთი ახლა ამ საიდუმლო აი აქ მაგ მასალა რომელიც შეძლების დაგვარად რაღაცნაირად მოვა ჩვენს პრივატ აი ყურეთ მოიცადე ხო აი ინდოეთი სულ ეს არის გაცხრეს იგი რამდენი რაღაც საუბარი ვერ მოვაწერე გადმოწყვეტს ხო რა თქმა უნდა იმ უძველესი დროიდან ძალიან ბევრი ხანდაკებები პატარა ესეთი ნაწყვეტები არ ამა გამოღებული მაგრამ საკმე რა შეეცით აი ჩვენ ძალიან ბევრი არის მასალა და საფონელი ესე იგი ასეთი რაღაცის თქმა მინდოდა რომ იმ დროინდელ იმ ძველ ინდურ ეპოქაში ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ადამიანები როგორი იყვნენ ეს ადამიანები ეს ადამიანები თუ ჩვენ მიმართავთ ისევ ლიტერატურას ძველ არსებობს ესეთი საგრადო ლიტერატურა ყარი ინდურ ინდურებს აქვს თავისი ვედები უძველესი, რომელიც უკვე როცა დაიწერა, უკვე დაიწყებული იყო უმეტესი რამ უკვე. ეს ჩანაწერები უკვე ძალიან გვიან არის გაკეთებული და ჩვენთვის კი ის უძველესი უძველესი დროისა. ასე არის პარსულში მაგალითად ხო ამრავი ესე თქვა ავესტას სახით სხვადასხვა ციგნების სახით გაერთიანებული ეს ცნობები მითები სამყაროს შექმნას ამ აქედან გამომდინარე მრავალი სხვა დაგვირობის წყალობიდან გამომდინარე ჩვენ შევიდა ვისაუბროთ რომ ძველი ინდუსებისთვის სამყარო ჩვენ ვიცით ტერმინი მაია, ხო, რომ არსებობდა ილუზია, რომელიც ჩვენ ვიცით ობიერებას დედამიწის არსებობაზე უფარავდა ადამიანებს სულიერ სამყაროს, მათ ნამდვილ სამშობლოს. ამიტომ ამას ილუზიას უწოდებენ იმ ჩვენ რეალურ, ახლა ჩვენ დღეს რეალურ სამყაროს უწოდებთ, ისინი მაიას უწოდებთ. ამიტომ მათი ხელოვნება ცხადია, მიმართული აი მარადიულობისადმი. ისინი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის ერთგვარი ნათელხივითი აა კულტურა, რომელიც განჭრეთ სულიერ სამყაროს, და რა თქმა უნდა, აქვე უნდა თქვა, რომ საერთოდ ხელოვნების დაბადება, ხელოვნება სულეთ დანუყოფელია, ჩვენ ვიცით აა თვითონ რელიგიისგან, ხო? რეალში უკან. საფუძველში. აა რელიგია ისე <laughs> კი როგორც შეგვიძლია ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვაცილოთ მე-18 საუკუნემდე მე-19-მდეც კი ჩვენ არავით არ შემთხვევაში შეგვიძლია ადამიანის სულიერი სამყაროს წარმოქმნა მისი სულიერი ცხოვრება მოვაშლოთ ხელოვნებას ანუ ჩვენ დღეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ შეიძლება ხელოვნება იყოს რაღაცა განაყენებული და სულიერება რელიგია წმენა ადამიანის იმედები რაღაც სხვა ადრეს ესე არ იყო გვიანდელი ანუ ჩtildeური რენესანსის დროსაც კი ძალიან დიდი როლი ეკავა აი ამ რელიგიურ ცხოვრებას ადამიანებს. ესე იგი ხელოვნება და რელიგია და სოფხედელობით ესე ფილოსოფია ყველაფერი განუყოფელია. ამიტომ ძველი ინდური კულტურის ეს დამახასიათებელი, ეს ნათელხილვითი კულტურა, რომელიც ფაქტიურად ჩვენ თუ დაუჯერებთ იმ ხანდაკებებს, იმ ძველ ну, ჩვენ და მაშინ წარმოვიდგინოთ, რომ ამ ხალხს ნათელხილვა ქონდა. ისინი ხედავდნენ ფაქტიურად სულიერ სამყაროს. აი ეს შეიძლება დაუჯერებელია, მაგრამ ამიტომ ამდენი დრაკონები ჩინეთში ამიტომ ამდენი ციკლოპები მაგალითად ბერძნულ ოდისევსის მითებში ამიტომ ამდენი თქვათ დევები ირანის მითოლოგიაში ასევე ინდურ მითოლოგიაში თუმცა იქ დევები სხვადასხვა უთხრით გამოდიან ანუ აი ეს მეხეთი ავაჩქარებს კიდევ ეს ინდური კულტურის დამახასიათებელი თვისებაა და ის გადიოდა ძველი კიბორჩხალის ხოდიაკალური ნიშნის ქვეშ იმიტომ რომ დროში ემთხვევა და ეს ამ ხოდიაკალური ნიშნის ეპოქას შემდეგი ეპოქა მოდის ტყუპების ეპოქა ზოდიაკალური ნიშანი და კაცობრიობა ძიცვება რა უცნაური რაღაცა გადადის კულტურული ცენტრის პარსეთში უკვე ახლოს მაგრამ მოდის დასავლეთისკენ ნახეთ ესე აღმოსავლეთიდან იწყება და ნელ-ნელა მოდის კაცო ევროპისკენ მოედინება ეს ესე კულტურული ეპოქები და თავის თავზე იღებს ლიდერობას სერგის პარსეთი აა იმგაგებით რომ პარსეთში გიგია ჩვენ ხო ზარათოსტრიანული კულტურა, ესე იგი ძველი მაზდიანური კულტურა, გამოდის დუალიზმის ესე ვთქვათ პრინციპი. იქ არის ღთი ღმერთი, მზის, აურის ღმერთი, აკურა მაზდა. ქართულად თავაჟღერებ და საიდუმლოს თქვენ ექსკლუზიურად ჩვენს ესეც ჩუმ ჩუმ რაღაც აღგეთო. არმაზიანელობა საქართველოსში ეს არის ცხადია ფორმა იმ ორმაზდიანელობისა, რომელიც იყო სპარსეთში. ანუ ახურა მაზდას მზის ღთაებას მრავალი სახელი ჰქონდა ცხადი. როგორც ქართულ სახელებში ფუძე იწლება, ხშირი ფუძე არ იწლება და ფორმები იწლება, მაგრამ ჩვენგებული ფუძე რომელია? ასევე აკად. ორმაზდი, ეს არის იგივე ახურამაზდა. იგივე არმაზი. ეს არის ქართული მენტალობა ჩდება, ანუ ორმაზდი სპარსეთია ჩვენთან არმაზი. ამიტომ არმაზიანელობა საქართველოში ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა, რომელიც სპარსული კულტურის ძალიან ღრმა გავლენის ქვეშ ვითარდება, მაგრამ არ არის ცალსახაც პარსული. აქ არის უკვე აი ეს ხიდის აქ ხო მარცხნივ უკვე ევროპის მომავალი, ევროპის მომავალი საბერძნეთის კულტურა უნდა ჩაისახოს და ამ დროს ქართულ მენტალიტეტში ეს გარდატე ხდება და არმაზის კერპი იმება აქა. და საინტერესოა მითი კიდე რომ აა მერე მომავალშიც ქრისტიანობის მიღებასთან ერთად, მაგრამ ეხლა გადავდივართ სხვა მიმართულებით, რელიგიის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ხელოვნებით. ამიტომ უბრალოდ ვახსენოთ რუსთველი. ახსოვთ ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები, რომ ვით მარგალიტი ობოლი ხელის ხელს აგოგმანები ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი. ეს იგი საქმე კმენსაც ჩმანები. იგი აქ რას ამბობს ეს კაცი რომ ეს ნიკო მარი ჩვენი უდიდესი ძალიან მაგარი მეცნიერი ეძებდა ფიზიკურად ამ ამ ისტორიას პარზეთში ეგონა რომ თავიდან ეგონა რომ ეს მართლა ნათარგმნია და მე მეხვდა რომ ეს ესე არის აქ ნათარგმანებში რუსთავი ამბობს რომ ეს ამბავი რომელსაც ის ყובה თარიოზე და თანდუზე და პრიზონზე ეს ამბავი მოხდა ოდესღაც ეს პარსული ამბავია იმიტომ ეს ეს საიდუმლოება რომელიც რუსთველი ზეფისტავსაც უკავშირდება ჩვენ მის გასაღებნა ვეძოთ ძველ სპარსეთში აქ ერთგვარი ასე ვთქვა თაი მისტერიალური ენა ხო ამიტომ არის რომ ამ ამბავსაო ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან და ხო ეს შაიროობა პირველადაა სიბძნისა ერთი თარგი და ხო საგმთო საგმთო და გასაგონი ხო ეგ აქ არის საიდუმლო, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივხვდეთ მხოლოდ იმაში თუ ადამიანი მოცალეობა აქვს, ხო, თუ თვალიტურფა აქვს, იმითი რომ არ არის დაბინძურებული რაღაცა წარმოადგენებით, არამედ უყურებს ყველაზე ღრმა ცენტრში, სამყაროს ცენტრში და ეძებს აი ამ გაველად გაჭრილი, თლიანად გამიჯნურებული და ესე იგი მონატრებული იმ სულიერ არსი ეძებს აი ამ სულიერ არს. ასეთი ადამიანი არის თვითონ რუსთველი, ცხადი. ადამიანი ვერ ვერ დაწეს თუ თვითონ არ განიცდის ამ. აა ისევ გადავახდი რაღაცებს. ახლა გავა გავაგრძელო თქვა, განმოვდივარ ცოტა დრომის წინ. და სპარსეთიდან ეს კულტურა მოდის აქეთ, კლავ როგორც თქვით, საქართველოს გავლით და იბადება მესამე კულტურული ეპოქა, რომელიც შეგვიძლია გამოდის ეს იგი კუროს თანამშრომლობის როდგება და ეგვიპტე, ახსოვთ, აფისია, ხარი, წმინდა ხარი ეგვიპტეში, მესოპოტამია, ქალდეა, ბაბილონია, თელი კულტურა, შუამდინარეული კულტურა იღვიძებს. ასე გადმოდის ცენტრის პასეთი და ნელ-ნელა პასეთში იყო პერსეოპოლისი თანამედროვე სამხრეთში ესა პარის ირანის ასე ვთქვათ ძველი ირანის პარი ერქვა სპასი აქედან მოდის და აქედან პერსეოპოლისიდან ეს საოცარი ჩვენ შეგვიძლია ხათან ნახოთ მართლა ეს ხელოვნების ნიმუშები რომელიც იქ საოცარ ზიური ელემენტს მოიცავს, რობაკიძემ იქიდან მოიტანა ეს ზიური ელემენტი საქართველოსში რო ყვება იმას, ანუ იმოგზაურა იქა. ხოლო ამაში აი ეს არის უკვე სპარსეთის სასის პერსევოლუციის ეს უკვე გვიანდელია, რასაც მე ვამბობ ის პერიოდი არ არის, ეს არის გვიანდელი რელიეფები. აი საწავიღო ეს. ცო. აი ტექნიკურად ცოტა რთულია ხომ აი ეს მინდა დავაპატარა მომაპატიეთ როგორიო აი ეს ჯობია აა აი ეს ასე იგი ნახეთ უბრალოდ ეს თქვა უნდა რომ აი მზე პირდაპირ იგზნობა ჯერ მასალაზე ხო ხო როგორ არის გამომწვარი ეს როგორ ჩანს რომ მზეზე უდაბნოში არის აი აქ არის იგი მუსიკალური ელემენტი იგუძებს ადამიანებში იმიტომ რომ მზეზე ყოფნის დროს უდაბნოში და იმაში смена აქტიურდება, იმიტომ ადამიანი ხომ მავდება თავის თავში. ხო, აქ არის ესეთი ვიზუალური პროცესი, რომ ადამიანი როდესაც გარეთ იყურება და გართობას ია და არ არის მოწყენილი, ის დრო მისთვის ჩქარა გადის, ის დროს კლავს ეს ადამიანი და ასეთი ადამიანისთვის სამყარო არის ძალიან ძნელი შესაძლებელი, რა ხდება რეალობაში. სპარსელები, როდესაც ამ სიცხეში და ამ ასე იგი ამ მისთვის მდგომარეობაში იმყოფებიან, შინაგანის ცმენა უაქტიურდება და ეს ვიზიონერული ხატები, აი, მოყარი ხომ მე უდაბნოში ჩან. ჩემ ხედავთ, ეს არის ბორბალია, მზის დისკო, ეს არის ახურა მაზდა თვითონ, რომელსაც საკეთხე ფრთებია. სპარსულ მითოლოგიაში ჩვენ დრო გვაქვს ცოტა ყველაფერს ერთად ვერ ვამბობთ და ამიტომ უნდა გადავახდე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა აა ასე ვთქვათ, როგორც კინოთ ისე გაიგეთ, ფარის პრინციპს, აი ვთქვათ, ფარი. ფარი, ასე ვთქვათ, ფარხმალი რო არის, აქედან მოდის ქართულში ეს ცნება. ფარ. აქედან არის ფარნავაზი, აქედან არის ფარნაჯომი, აქედან არის ფარნავაზი, კერა და ფარაონიც. ესე იგი, აქ სპარსული და პარ, ამიტომ ქვია ძველ სპარსეთს პარსეთი, ხო? პერსია, ფერსი და ფარფალი, ფერფორფე, მაგან არის პარ უნდა იყოს ხო შეფო. ხო. სპარსი მაგერთაც, რაც ამ პერსებს ხო, ფერფებს ხო, ხო. პერსე, ვა, ქართულად როგორია პერსენსია პერსენსია ხო პერსენსია ანუ აკაც არ ყველგან ფიგურირებს სადაც არის პარსული ელემენტი ფარშევანგშიც კი ფიგურირებს თუ დაგვირდებით ფარის ფორმა რომელიც გამოიხატება მზესუმძირის მარცვალივით ნახეთ აი როგორ ხატია ჩანს ხო ჩემი მაუსი ესე რომ შენ ხო ისმის საერთოდ? აა, დიდი, დიდი, შენ ხო? აი, მაუსი, ჩანს მაუსიც ხო? კი კი კი არ ჩანს ხო ხო დავაზუსტ მე ტექნიკოთ ანუ აი ეს ზესუმზირა რომელსაც ან ხედავთ შეხედეთ ქართულ ეკლესიებს თუნდაც თამარ მეფის დროინდელ ყველგან ნახავთ ამ ფორმას ყველა შუა შუა საუკუნეების მეომარს უჭირავს ეგეთი ფარი იმიტომ რომ სპარსული ძველი ფუძე საქართველოს ეს იმდენად ორგანულია იმდენად ეს ზესუმზირა თვითონ ზის პრინციპი აქ შემთხვევით არ არის ესეა ყველაფერი დაკავშირებული მე ამის იმით უყვები რომ ქართული კულტურისთვის სპარსული ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა, ამაზე ჩამოყალიბდა მთელი ქართული კულტურა და მთელი ქართული ხელოვნება. ესეც ძველი სპარსული ესენია, უცებ გადავახტე. ესეც პერსეოპოლისში ადიან მეომრები, ადიან უნდა მეაქვს ძველი მეფეთმეფისთვის. ხო, გადავდივართ შუამდინარეთში, დრო კულტურა გადადის იქით შუამდინარეთში და იწყება მესოპოტამიური კულტურის აღმოცენება. ადამიანის ესე იგი რა ნიშანთვისებები იწყება ამ მომენტში, რა ხდება რომ ადამიანი ვინაიდან ეს კუროს ნიშნის ქეშმირის თან რა ხდება იცით რომ ვიპოვოთ ამ მასალა ერთდროულად ევროპაში ხო რა აი ეგვიპტე თქვა ჯერ ეგვიპტემდე დახოთ შუამდინარეთ გილგამეშის ნუ გახსოვთ ნებროთი მეფე ნებროთი რომელიც აშენეს ბაბილონის გოდოლს უბრალოდ ეს პერიოდია ანუ იქამდე ადამიანები ყველა ლაპარაკობდნენ ერთგვარად ერთ ენაზე რას რას ნიშნავს ეს რა თქმა უნდა ცხადია რომ ერთი ენაც იყო აქაც დროებები ხა ცოტა არ ავიღოთ და კონკრეტებით ისე თქვა. მაგრამ ბაბილონის გოდოლის შენებლობასთან ერთად და შეგვიძლია აი ამ შემთხვევაში შევხედოთ ჩtildeოთის რენესანსის გენიალურ წარმომადგენელს, რომელიც არის პიტერ პაულ ბრეიგელი უფროსი. ეს არის ბაბილონის გოდოლი ბრეიგელის მიერ დახატული გენიალური ჰოლანდიური ფლამანდიური მხატვარია, რომელიც უბრალოდ ანუ უყუროთ მოყვეთ, ესე იგი ბაბილონის გოდოლის ისტორია იცით მითებში, რომ ესე იგი აღშენებდა ნეგროთი ამ გოდოს რა თქმა უნდა ცას მიიღწია და თავის დიდება ღმერთზე უფრო მაგათ დაემტკიცებინა და განდიდებული ყოფილიყო და ამიტომ ბაიბლის სამყარო დაანგრია ფაქტურად და ადამიანებს იმითი დაანგრია რომ ადამიანები ერთმანეთს წრები გახდნენ იმითი რომ ენა გაიყო ამითი ხალხი გაიყო და მაშინ იწყება პირველი შუღლი ხალხებს შორის ფაქტურად ეს თქმულება ასახავს იმ უცნაურ რამეს რომ როგორც თქვით ძველი ინდური და ძველი სპარსული კულტურები იყო ჯერ კიდევ ფაიბრიდ კულტურები იმ დაგებით რომ ადამიანი გზნობდა თავის თავს ნაწილად სულიერი სამყაროს ის გზნობდა თავის კავშირს ამიტომ ის მას იმიტომ ეძახდა ის ილუზიას მაიას ხოფას რომ მასი სამშობლო იწოდა რომ იქ იყო ის მისთვის სიკვდილი და სიცოცხლის ზღარი ჯერ არ იყო ისე კაფილთან რამოცნაური საანაღოს გაყופיლი როგორც შემდეგი ადამიანისთვის და ბაბილონის პერიოდში უკვე ადამიანი კარგავს რომ სულიერ სამშობლოს და ნელ-ნელა უფრო და უფრო მიცია აღმოჩნდება მიწასთან. უცებს უკვე ნელ-ნელა ეს ის პერიოდი, რაც უფრო და უფრო მეტად უცებს მიციერი ხელოვნების დაუფლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ენაც უფრო მატერიალისტური ხდება და აღარ გამოხატავს იმ სულიერ რაობას, აი ადამიან შეიძლება ადრე ციტა მინდია როგორც იყო, ახლა ციტების და გველების ხმა ესმოდა, ხო? ასე ადამიანებს ესმოდა. აი ეს ნათელ სმენა, რომელიც მინდიას შემთხვევაში ვაჟებს შავაბასთან არის ასე იყო ის ძველი ხალხი ყველა. მინდია უკვე გამონაკლისებოდა. და ამ დროს იკარგება ეს ნათელსმენა უფრო და უფრო მეტ ხალხში და ადამიანებს ცხურიათ ისევ თავის სამშობლოში დაბრუნება და ამიტომ ბაბილონში, არა მარტო ბაბილონში, ძველ ეგვიპტეშიც იწყება სწრაფვა სიმაღლეებისკენ. საოცარი მოუთაკავის სწრაფვა რომ ცას დაუბრუნდნენ კლავ ეგვიპტეში ესეთი მონუმენტები ეს ჰელიოპოლიში იდგა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ცენტრში, რომელიც ეხნატონის ცენტრიც იყო თავის დროზე და არის ესეთი მაგრამ და ესეთი მონუმენტები ხო იცით ძალიან ბევრი ეგვიპტური, მათ შორის ბაბილონში იცხება ეს გოდოლის შენება და ადამიანები მიიწავდნენ ცისკენ, ანუ უკვე მონუმენტურ შენებლობებში, უკვე გარეგნულად ხელოვნებაში იცხება არქიტექტურული ტენდენციები ამით. ეს არის ზიქურატები ეძახდნენ ამათ, ეს არის ქალაქ ურში აშენებული აგურით აშენებული ზიქურატი, რომელსაც რა თქმა უნდა სულიერი სატაძრო დანიშნულება ჰქონდა. ტემპერატურის შე წარმოიდგინოთ ხო როგორ ზემოთ აი კიდე როგორ მაღლა დგას და წინ და ქურუმები და ეს იყო ძალიან ესეთი ცოტა შორის აგურის გამოგონება უკავშირდება ბაბილონს მაგრამ მნიშვნელოვანი ურში ურში იყო დაბადებული და დაზრდილი გილგამეში თვითონ ასევე ურიდან მოდის აブラამიც და ეხა ნახეთ რა უცნაური გადავახტები კიდე უფრო დრო მიდის აブラამ აირჩია თავის გზა წავიდა ისრაელისკენ ხო იქით ქვემოთ და გილგამეშმა ცოტა შორის ვისაც არა თქვა წაკითხული, მაინც ვიტყვი რომ რაღაც არ გამოვიდეს რომ უცნაურ პერსონაჟზე, უცნობზე საუბრობ. გილგამეში იყო ესეთი პირველი მეფე ალბათ რომელიც შეგეთქვათ, რომელიც იყო უკვე მოქალაქე თქვა ადამიანი, რომლისთვისაც უკვე პიროვნული პრობლემებიდან გამოდის უკვე აი უკვდავების პრობლემას ეჭიდება უკვე როგორც ადამიანი, რა გამოდის ასეთი და კიდევ ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ეხლა დრო არ არის, რომ ეს ძალიან განსაკუთრებული ფიგურა, ძველი შუმერული, ჩვენ უნდა ვთქვა თაქვე რომ შუმერი და ბაბილონი ეს ერთი სივრცეა მესოპოტამია, ხო? უბრალოდ იმდენი დაყოფაა და იმდენი მრავალმხრივი რაღაც არო, ახლა ამ პატარა დროში შეიძლება ვთქვა, რომ შუმერების მეფე იყო. ილგამეში ამავდროულად მესოპოტამიის და ქალაქ ურის მეფე იყო და გამოდიოდა. ამ ქალაქიდან გამოდიოდა როგორც თქვით აブラამი მიუხედავად იმისა რომ თქმულებების მიხედვით ის იყო წყებსი წყებსის შვილი და ასე მაგრამ ეს წყელსი ბიბლიაში ყოველთვის ეს არის ყოველთვის ხატო ყოველთვის არა მაგრამ უმეტესად ხატოვანი ხატოვანი ფორმაა რომლის ქვეშაც ყოველთვის უნდა ვიგულისხმოთ კიდევ დამატებითი მნიშვნელობა და აი როგორც წყემსი ადამიანების შეიძლება ვილაპარაკოთ მაცხოვარზე რომელიც პირველ საუკუნეში იყო ხო ასე შეგვიძლია ძველი ებრაელებისთვის, არა მარტო ძველი, თანამედროვე ებრაელებისთვის აブラამი იყო ის წემსი, რომელიმაც შექმნა ეს ერი ფაქტორი. მაგრამ აブラამი მიდის მიციერი გზისკენ, პიროვნების განვითარებისკენ. ის მიდის ინტელექტის განვითარებისკენ. ეს ამაკ ტელეფონზე ხმა გამორთული ხმები ხო. ანუ ის მიდის ინტელექტის განვითარებისკენ და ხელოვნება, ეს არის სხვა ფორმა, ეს არის გარეგნული ხო, ძიება. ისრაელმა აიღო თავის პრინციპად ძველი აღთქმის ხალხმა და ბიბლიამ ის ხაზი რომელიც შინაგან ჩაღმავებას უფრო ასკეპტიზმს იუდეა განსაკუთრებით სამხრეთ იერუსალიმისადაც უდაბნოა იქადა მაქსიმალურად მიდიოდა ადამიანის ინტელექტუალური ცხოვრების გავითარება რაღაც ეპოქის მერე რაღაც ჯერ ხო ნუ მოკლედ ჯერ ესე იყოს ძალიან ბევრი რამე ხო და ესეთ ესეთ ფამილია. აブラამა ეს გზა აირჩია, რომ ხელოვნებაში და ამ რაღაც შენებლობებისკენ კი არ მოეწოდებინა თავის ხალხის. არამედ ეძებად სულიერ შინას, შინაგანა დამოკრისტალიზირებულიყო იმ ეპოქის ადამიანები და მათი ხელოვნებაც უფრო ყოველთვის ეს უფრო მორგებულია იმ სულიერ შინას. ამიტომ მათი ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საერთოდ კაცობრიობის ყველაზე დიდი ნიმუში ეს იყო პირველი ტაძარი, ალბათ, რომელიც ღთიური წესრიგით იყო აგებული და ასახავდა ადამიანს, რომელიც უნდა რომელიც უნდა ყოფილიყო როგორც იდეალური დედამიწაზე. ეს არის სოლომონის ტაძარი. მაგრამ ჯერ არ გაუსვებ ძალიან დროს იმ სოლომონის ტაძარი, ეს არის უკვე მოგვიანებით პერიოდი. სოლომონის ტაძარზე ჩვენ ვიცით, ბევრია, რომ ქართული ეკლესიებიც კი ყოველთვის დღემდე ღებულობენ ზოგიერთ აუცნობიერებას, ზოგიერთ სხვა დღეს ცნობიერად იყო ცოლონობილი. თავის არქიტექტურაში ჩადებული ეს პრინციპი, სოლომონის ტაძრის პრინციპი, აი სამი სივრცე, რომელიც არის შევდივართ პატარა სივრცე, შემდეგ დიდი თავარი ოთახი ჩვენ ეკლესიებში, ხო, რომელიც არის და კანკელის უკან ის დაფარული ადგილი მესამე ოთახი, რომელიც სოლომონის ტაძარში შეესატყვისებოდა იმ ადგილს, რომელიც ძინახებოდა აი აブラამის დროიდან დაწყებული მოსეს და შემდეგ აგზერებული ოქროს კიდობანი შეიძლება ესე დავარქვათ, ფაიბრის სიბზნის კიდობანი, რომელიც უამრავი ძალიან ძილი ფასი მივთი და საოცარი საკრალური რაღაცა ინახებოდა, ხო, თუ უბრალოდ ებრაელს ამის თანხა არ შეიძლება. ისევ ისტორიაში მივიდივართ ხელოვნების მაგივრად, ბოდიშს გიხდით ეხლა. ისე დროის ამბავში რაც მინდა ხოლმე რომ უფრო გასანგები რომ გამოვიდეს. ხოლო გილგამეშმა ეს გზა არ აირჩია. ის წავიდა პირდაპირ სამი მართულებით. ეს არის ბაბილონის ცხოვრება. ფაქტიურად გილგამეშს ხავდა მეგობარი ენკიდუ, თავცარი ფიგურა. ისინი უძიან ტყეში ხუბავას ძინავდნენ მაგალითად აქ არის ახლა შეგვიძლია ნახოთ არა აქ არის აი აქ არის აი ეს არის გილგამეში მას უჭირო ლომი ნახეთ მაგარი კანტაკება უძველესი უძველესი კანტაკებაა და რომ დავაგვირდეთ აქ უყურეთ როგორი მუსიკალურია ხოლმე ანუ ჟღერს ფაქტი აკაციგზნობა ზის და დროის ემოქმედება არსად არ ეჩქარება მის შემქმნელს აბსოლუტურად იყურება მარადიულობაში და მისთვის გილგამეში მიუხედავად იმისა, უკვე პიროვნება ეს აღარ არის იმ ერთი, რომელიც თქვა სადღაც მაღლა, რამეთ უკვე კონკრეტული ადამიანის ისტორია, მითია ფაქტიურად, რა ისტორია, რომელიც ბავშვებსაც აინტერესებს ხო ყველა. ვისა მისაბაძი მაგალითია. ნახეთ, საათი უკეთია რა ჩვენ თანამედროვე ადამიანისთვის. ეს მე რო აი ადრე უკვე იცოდენ რაღაც, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა სხვა სხვა მნიშვნელობით აი ლომი. არიელთანაც ლომები ფიგურირებს, მაგრამ აგარ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნახეთ, აი კიდე გავგზელოთ. ესეც ძველი ხანდაგება რა, ცნობილია რა, როგორი. ნახეთ, აკაც ესეც ბაბილონის კარიბჭეები არ ასოთი თქო. თქოდა სხვა სირიული ხანდაგებები, ესე იყო შემონახული შუმერების ძველი დაწერილობა, რომელიც მოვიდა ჩვენამდე ეპოსი გილგამეში. აი ეს არის ენკიდუ, არა ეს არის ხუბაბა, არა ენკიდუ, ხო, მისი მეგობარი ესეთი უცნაური ხატია. ძველი ძველი კანდაგებიდან ნახოთ. ეს არის ხუბაბა, რომელთაც ისეთი ებზოდენ ისეთი ბოროტი სული, რომელიც ტყეში ბინადრობდა და მაგრამ დააგვირდით ამ ეს არის იშტარის ესე იგი ძილის კერო მომის და სიკვდილის თალღმერთი ძველ ასირიულ ინანას სახელ ფიგურებს ის გილგამეში და აქაც როგორი მუსიკალური მუსი კანდაგება რელიეფი ან მუსიკალურ სას უწოდებს ისეთ რო ადამიანისთვის მასში როგორი ხარ ეს შინაგანის სმენა გააქტიურებული იყო მეტად და ამიტომ ყველანაირი კანდაგება არის უფრო თითქოს აი დამწყარი რო გამოვწოთ გულმელს პეჩენია რო შედოთ რაღაცა და ცოტა რო დაგაგვიანდეთ და მიხვდეთ უკვე შეციტლებული დავარვარებული რო გამოიღოთ გულ რა ქვია გულმელიდან ხოთ ხოკა გულმელიდან э, მოციტალო ესეთი აი რაღაცა გამომწვარის გამოგეგონება შეიქმნა თვითონ სიცხისგან ამოვიდა რაღაცნაირად და გამოიკრისტალიზდა ესეთი მიდგომა კანდაკებასთან ეს თვითონ იბადება ნახეთ აკაც როგორ არის ყველაფერი მუსიკალური ჟღერადია განსხვავებით ბერძნებისგან. და ეს ამ დროს უკვე რეალურად მივყავართ იქ ისკენ რომ ნელ-ნელა მზადდება საფუძველი საბერძნეთის სიმთლე საბერძნეთ ადამიანის რაც უფრო პიროვნებისკენ მოდის არის ინდივიდუალური მაღალი თაებრივი სამყარო უფრო კონკრეტიზირდება კონკრეტულ პერსონებს მითებშიც ისტორიაშიც გარეგნულ ისტორიაშიც უკვე მოსედან ხო უკვე ჩვენ ხედავთ ისტორიას უკვე ბრძოლების ისტორიაში შემოდის ამა და ამ მეფემის დაამარცხა იმ ადამიანმა ეს ქნა და ეს უკვე დასტურდება ისტორიითაც. აქამდე ეს არ იყო ძველ ეპოქებში, იმიტომ რომ აქამდე იყო ეს რაღაცა ჩვენ არ აღვაქვს იმდენი მასალა ხო, რომ დაადასტურო თქვა მართლა იყო ეს გამოცხადება, რომ ციდან ჩამოვიდა თქვა ჯადოსნური დრაკონი და ცეცხლოვანი მითი გამოევი და ცხენი ამოვიდა იმპერატორის წინ წინაშე ცხრიდან. შემოურბინა მასთან რომ ჯადოსნური იეროგლიფები ეწერა ზურგზე აგეთი საोत्სარი რაღაც მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით ახლა ჩვენ ნუ ვენდოთ ხო მაგრამ თუ ადამიანო იცი სხვა რამ უკვე მომავალში უკვე ნდობა აღარ იქნება საჭირო რადგან ჩვენი შინაგანი ძინაგნობი ლოგიკით უკვე ხედავთ რომ ასე დაიბადა ეს წარმოდგენები ასე განვითარდა ეს კულტურული ეპოქები აი ნახეთ ბერძნული ეს ხო ცალკე ესა გადასარევი ხანდაკება ისე მომწოს ეს როგორი ესეც როგორი მუსიკალურია თითქოს როგორი ჟღერადია მაგრამ აქ უკვე სამგანზომინებიანი ეს იწება რა რაღაცა ეპოქა როდესაც ხეული ადამიანის ხეული გაინტერესებს უკვე ადამიანებს და საბერძნეთი როგორც ეშმარიტი ასე თქვა საბერძნეთი საბერძნეთი მომასობაში როგორი არის საბერძნეთი თვითონ საბერძნეთი არ არის რა იმდენ ჩავყარე რომ ნაბადია 13 საღაცნო იმას აქვს ხო, ანუ საბერძნეთი ჩვენ ვიცით, ხო, ეს არის უკვე ეპოქა, როდესაც იწყება ვერძის ჰოროსკოპის, ესე ვთქვათ, ასტრონომიული დრომოდის. საბერძნეთი რატო არ არის რენესანსში ჩამიყრია, ვიცით, ხო. და საბერძნეთში, რა იგი რა ხდება, ვიცით, პლატონი, ვიცით, არისტოტელე, აქ ესე იგი დიალექტიკა იბადება, ხო. სოკრატეს მიერ, სოკრატე უკვე ფაქტურად ფილოსოფია ჩდება ამ სიტყვის აგებით. ადამიანის ლოგიკა იწყებს მოქმედებს. ამავე პერიოდს უკავშირდება ჯერ ჰომეროსი რა, ჯერ ჰომეროსი არის უღებს კარს აი ამ ყველაფერს რომ გაჩნდეს უკვე სოკრატე და ასე. ჰომეროსამდე რა უღებს კარს ხო თვითონ ჰომეროსი. ბრძოლა, ორი გამოჩენილი ბრძოლა ილიადა ჰომეროსისაც მოთხრობს. ოდისეა ანუ ოდისევსი ეს არის ადამიანი, ანიმოპოქის ადამიანი, უკვე მე-12, მე-13, მე-14 საუკუნეში ჩვენც ათარეთხომდე მე-11-ისკენ უკვე იწყება მთელი პლეიადა ხალხის, მოსე, მერე მოდის აკა ოდისევსი, აქილევსი, აკეთ სხვა გმირებია კიდე სკანდინავიაში, მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ ადამიანი რეგულობს უფრო ეშმაკურ ნაკვთებს. ინტელექტი უფრო ფორმირდება ამ ეპოქაში და ხელოვნებაში ეს როგორ აისახება? ლაოკონის, გახსოვთ, მე ხატი მითი მითიურ გადმოცემაში ლაოკონის იყო ტროასის ქურუმი იყო რომელიც ეუბნებოდა რომ ოდისევსის მოგონილი ხის ცხენი არ შემოიყვანოთო ტროაშიო თორე დაანგრევს საშინებას იძავსა და არ დაუჯერეს და რო არ დაუჯერეს ასე იგი მე დაეცა ტროა მაგრამ აქ არის ესეთი ხატი შეიძლება ჩვენ მოვიყვანოთ სხვა ადამიანს მოვიყვანოთ ეხლა მე უბრალოდ რაც წაკითხული სხვა სხვა აქ სკოლიოს არ არის დრო ჩამოჩვენ ჟუბა თქვა რომ მრავალი სხვადასხვა შეიძლება სხვადასხვა წყაროდან იყოს ეხლა რა ჩვენ ვაპარაკოთ ხო ზოგიერთიდან ზოგიერთიდან და კითხვიდან გამომდინარე და საერთოდ წავიყვან ჩვენ საუბარი იქით თქვა ავიდეთ ეხლა იმის თქვა მინდა რომ ოდისევსი და ლაოკონი ორი სხვადასხვა ფიგურაა ლაოკონი წარმოადგენს ძველ დროს ეს არის ის დრო რომელიც ქურუმების ეპოქას აი ღთაებრივი გამოცხადების და წინასწარ მეტყველებების დროს უკავშირდება როცა ადამიანი თქვა ეუნება მეფეს რომ ასე არ ქნა მეფე რომ მე ვიხილე რომ ამას მოყვება საშინელი წყალდიდობა და არ გააკეთე და მეფე უჯერებდა მაგრამ მოდის დროს ადამიანი უჯერებს ხოლმე თავის ინტელექტს უკვე ადამიანი აღარ უჯერებს ეგეც წინასწარ მეტყოლებებს და ეს არის ოდისეის რომელიც გამოდის და ეს არის საერთოდ ბერძნული კულტურა იბადება ლოგიკა იბადება ინტელექტის განვითარება მიდის საუბარი ხო სოკრატე რეგულობს ეს ფორმებს რომ საუბრებს ადამიანებს ისე რომ თვითონ მიდიან თავისი ლოგიკით ანუ საუბარში ჩდება ვთქვათ რა დაშმარიდება ვითომ ხო ესეთი ფორმი საოცრად აი პლატონთანაც ხო ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ არადიული იდეა არის ჯერ და რა თუ არის კიდევ არ ნახოს სიმაღლეს პოულობს ფილოსოფიაში პლატონს ჯერა რომ მათემატერი არ არის ხო რომ არადიული არაწარმავალი იდეა არსებობს და ძნელი ყოფილა პარალელურად ლაბარაკია თან ამ ნაუსის დაჭერა ბოდიგიხთით რა თან არეულზე მაგრამ აი რამე ჩავწოთ და ისე დავაგზავნოთ რომ შეხცხენი არ იყოს თან მოდით ვნახოთ ფერდეს ნული ეს თქვათ აპოლონი ფერდეს ნული კანდაგები ასე იგი ეს არის არესი ომის ხმერთი რომელიც ისვენებს ნებოთ იმის გამინდა ეს თქვენ ყველამ კარგად იცით ბევრად კარგად შემძე სავარაუდოდ ბევრმა რომელმაც სტუდენტია რომელიც მიგმენ მოგანდაკეშება იყოს აქ და ამავდროულად მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე რომ ნახეთ ესეც რომაული ასლია ამობენ ძველი ბერძნული ხანდაკები ზოგი ამბობს რომ დიდი პროკლავიც პროქსიტელია წესით რომელიც დადგენა აი აქ არის მაგალითად ეს ვიანდელი რენესანსი ხო ძველი ბერძნული ნახეთ რა საოცარი ეს მიქელანჯელო მაგრამ ესეც რენესანსთან არ შეგვიშლის ხალხს ესეც ბერბერნუზი აღმოცენებული ანუ მის თქვა მინდა რომ ნახეთ აჰ რაც რასულ მიქელანჯელო სადაც არ დაჭერ მიქელანჯელო ხება ხო ეს ირიდა კაცო თარა ტექნიკა ხამა ბატონო რა თქვით უკაცო არაფერი არაფერი შემთხვევით დამეჭი ხო ხო, ასე იგი აი ერთი მივაწერე ცისარტყელას ღთაება პართენონის ფრიზიდან, რომელიც აღებულია ნაციონალურ მუზეუმში ლონდონში, ნახე იქა, მე მგონი ესა და ნუ ბევრი ნახე ადრე და ისეთი საბეჭდი არასოდეს ბერგზნე ჩავარ ნამყოფი ამ ცხოვრებაში მაინც და რაღაცნაირად ესე საოცარი დაუჯერებელი რაღაცა შეიძლება თქვა, როგორ შეიძლება ესე გააკეთო. მაგრამ აი ამ საოცრების მიღმა ნახეთ როგორ ფრიალებს ეს რომ მიფრინავს ხვა სადღაც მიფრინავს აქედან ზემოთ მეთქმეთ ეს ბონტრეული რაც არის უკვე საერთოდ რაღაც თითქოს აღარ უნდა იყოს მეთქველი ხო მაგრამ მე მგონი კიდე უფრო მეთქველია ვიდრე ისე რომ ყოფილიყო მთლიანი ზოგადად ნახე რაღაც როგორ დინამიკა მოძრაობა ეს უკვე ეთყობა რომ ასლია ეს ლურჩია და მე მგონი მოხდა ძველი რომაული ასლი ძველი ბერძნული თანდაგები მაგრამ არ დაიმიდო ხო ხო, ანუ აქაც ესე იგი ადამიანის ხეულისადმი, ადამიანის ინტელექტისადმი უკვე ყურადღება და ინტერესი იზრდება ბერძნულ კულტურაში და არ არის შემთხვევითი რომ ეს ბერძის კულტურა ყია მიკელანჯელო უკვე მომავალში მე ეს გამოხატა საოცარ ნახეთ აი თანდაგებაში რომელიც მოსეს გამოხატავს საოცარ განდაგებას სულიად და ორი რკა, იმიტომ რომ გადმოცემის თანახმად ის უცხო დაბრონდა სინაიჩიდან აა ანათებდა ეს ორი ხა ქონდა რა ფაქტიურად და ეს რთები ძველ აღმოსავლეთში მას უწოდებდნენ ორ ეცეთ ალბათ ლოტოსის ფუცლებს ხო ანუ ის რომელიც ნათელხილვის ძველ ორგანოს ესე ვთქვა რომელიც მე გარდა გარდა და გაქრა ფაქტიურად ადამიანებთან და მოსეს შემთხვევაში ბიბლია ხაც აჩვენებს რომ მას ქონდა ეს იმითობაც ჩამოიტანა ის ათი ცნება მცნება ხო რომელიც მან ჩამოიტანა იმიტომაც რომ მას ჰქონდა ეს ღთაებრივთან კავშირი ფაქტურად აი ხოდა გადავიდეთ უკვე დრო ძალიან მე მოკლედ მეგობრებო შენ შეამჩნევდი ძალიან რთული აღმოსა 1 საათში ამის ჩატება ამიტომ ძალიან ვიღაცა ერთი რო იყოს კიდე ვინც თქვა ამას აჩვენებდა მაგრამ თუ ძალიან არ დაიტანჯეთ აი ხა მინდა კითხოთ და რახან რო არ გაგვეცეს რეალობა უახლოვდებით მალე მალე რა ჯერ არის დრო ნაჯობია, ცოტა დავათვალიეროთ, ეხლა და ნაკლები ვილაპარაკოთ და უფრო დავყვეთ ნახატებს და რა თქმა უნდა ვიტყვი რაღაცას ხო ალბათ. თუ ცოტა კიდე გავაგზავნოთ, ცოტა დრო თუ გვაქვს. აი ეკატერინეს კიდე გითხოთ და თქვენ ყველას, აი როგორი რამე ხო არ არის ისეთი რაც თქვა. სურვილი. თუ არ არის დავაგზავნოთ ცოტა ხანი და მე გადავიდეთ დავათვალიეროთ და მე გითხოვს. კი ბატონო. ანუ საბერძნეთის მე რა ვახდეთ ესე იგი არისტოტელე, პლატონი, ათენის სკოლა რომელიც უკვე მერე არის გამოხატული რენესანსში, შუა საუკუნეებში რაფაელის მიერ. ეს არის ვატიკანში. კედელი, ხო, დიდი სტანცები, რომელზეც არის გამოხატული ეს არის ესე იგი. ეცით რომ ეს არის ესე იგი პლატონი, ეს არის არისტოტელი. არსებობს სხვა შეხედულებაც, რომ მან იგულისხმა ასევე რომ ეს არის ნაციონალური პავლე მოციქული, ეს კი დიონისე არიოპაგელი, რომელიც ასეთია შეხედულება არის და ესეც არის. არის მნიშვნელოვანი რომ აი აქ აი აქ ხო არის თვითონ რაფაელმა თავის თავი გამოხატა და ასე აი აქ აი აქ ხედავ დგას ესენი ყველა არიან ფილოსოფოსები აქ ვინც არიან არის დიოგენეა თა აქ არის თქვა ხო აი ყველა ესე იგი ძალიან ბევრი ეს არის რამდენად მახსოვს აი ეს არის სწორედ ჰერაკლიტე ეფესელი და მრავალი მრავალი მოკლედ აი აქ არის ყველა ესე იგი ეხლა ისე თქვა მინდა უბრალოდ რომ რენესანსამდე სანამიოდ ამ საბერძნეთის კულტურამ კიდე ერთი უდიდესი რამ მოიტანა ეს რო იყვი კაცი ამას სადაც ილო საბერძნეთი არის საერთოდ რაც არის ხო ელინისტური კულტურა არის მე ესე იგი მეოთხედან ქვემოთ უკვე უახლოვდებით ქრისტიანობას და რა უნდა ვთქვა მითი ვახსენოთ რახან მითებიც არის არგონავტების მითი რომელიც საქართველოსთან კოლხეთიდან ნუ საქართველოს კოლხეთიდან მია გოქროს საწმისი ეს მითი ასახავს გარკვეულად იმ კავშირს, რომელიც ძველი სპარსული კულტურიდან გადადის ეს ცენტრი აბეზნეთში. ოღონდ რატო არის მოპარული, რადგან იოსონი იპარო ძვი, არისო ჯერ დრო იმისი, რომ ეს კულტურა ესე ვთქვათ მართზომიერად თანადროულად გადასულიყო და აღორძინებულიყო. ჯერ არისო ამის დრო, ამიტომ მითი ამას ხატავს როგორც მოპარულს, იმიტომ რომ ამის დრო დგება უკვე მერე, როცა მოვიდა ეგვიპტის კულტურის მერე საბერძნეთის კულტურა. აი ამ საბერძნეთის პერიოდში პირველ საუკუნეში ხდება სულად ისეთი რამ, რომელიც ატრიალებს დედამიწას საერთო სხვა მიმართულებით. ფაქტიურად შემოbrunება ხდება მთელი დედამიწის. ეს შემოbrunება გამოხატულია აი ამ ჯადოსნურ ნახატში, სურათ ნამუშევარში, ეს არის რაფაელის შუა საუკუნეების უკვე რა თქმა უნდა, რაფაელის გარდამოხსნა კიდია ვილა ბორჯეზეს გალერეაში, რომში. და ეს ესეთი ეს ნახატი არ ვიცოდი მე კონდა ბედნიერება ეს ამოვიდგი მოულოდნელად არ ვიცოდი ამ ნახატს შეზარება რაფერი და პირველად რომ ნახე რომ დავჯექი იქა და ვიჯექი სანამ არ დაიკეტა ყველა ყველა ხალხი მეგობრებს ეს გაგურებული რას აკეთებს ეს კაცი ახლა ძალიან უცნაოდ ვიცოდი და ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი ნამუშევარი რომელიც ეს ერთი შეხედვით შევა თქვა ისე არის მოქმედი საქმე და ცხადია რომ ყველას მოგწონს ალბათ გენიალურია ეს არის გარდამოხსნა მათო ამბობ ამ შემოგრუნებას საერთოდ დავაგვირდებით აი ამ ფიგურას რომელიც აქ დგას რომელსაც მოაქვს იგი რამდენიდან გარდამოხსნილი მაცხოვარი სხეული ხედავთ რომ სიმძიმესთან ერთად აი კუნთები როგორ აქ ხო როგორც დაჩიმული როგორ სიმძიმე იზნობა აქაც როცა თვითთავით სისქენი იყურება რომ ეს სიმძიმე არ არის მარტო ფიზიკური ხო ესეთი სიმძიმე მაგრამ საპირისპიროდ რაფაელი აჩვენებს ქვემოთ ბაბუაწვერა ნახეთ აი ამოდის ბაბუაწვერა და ფუმფულა პატარა ყვავილები ეს არის ის საპირისპირო რამ, რომ ეს მიუხედავად რომ სიმძიმე არის ძნელი შინაგანი სიმძიმე, თორე გარეგ ნულად ანუ ფიზიკური სიმძიმე არ არის. ეს არის ხო, ან პირიქითა ჩება თქვა რა კონტექსტში თქვი რაღაცა. ანუ ეს სიმძიმე და სიმსუბუქე იმის თქვა, მაგრამ ერთი რაღაცა თარდება ჯერ ესეთი ეპოქა და ეხა შემოbrunება ადამიანებმა უნდა მიიღონ უკვე რაღაც ახალი. თუ ხელოვნება განაყოფიერდება ამ სიახლით, ხო, ეს სხვა გზაზე წავა თუ არა ეს არის იოსებ არიმათიელი რომელმაც შეგროვა მოცხოვრის ეს ის ხრჯანზე თასში და რა ხეთ როგორ არის მისი ფეხი გაკეთებული აქ თითქოს შემოდის ისტორიაში ის დგავს თავის ფეხს ესე რაღაცნაირად უცნაურად ჩი ხო თითქოს ის შემოდის ამ გარეგნულ ისტორიაში და გამოჩნდეს უკვე და ამიერიდან ამიერიდან ხდება საოცარი რამ აი ეს ალბათ თქვი შემოbrunება აი ამ ფიგურას და დაგვირდება თელი თავისი ძალით და იმით იყურება მომავალში. არ უყურებს არაფერ კონკრეტულს, არავის. სადღაც შორს იყურება და მისი თავიდან აი ნახეთ შუბლიდან ეს ალეგორიულ სიმბოლოდ როგორ უყურებთ, გზა მიდის, მიდის სადღაც იქ რაღაც უდი რეზოლუცია მაიმაზე თქვენ იპოვეთ ადვილად ამას გადამოხსნას რაღაც. მიდის მგზავრი და ადის თაზე, თაზე და მე რუბლებში პირდაპირ მიდის ეს გზავრი. და აქ ყველგან სადაც შეხედავთ სულ არის ეს ალეგორიები და სიმბოლო ხატები მაგრამ ისე მშვენიერად არის გაკეთებული აქ არის გოგოთა ხო მაგრამ ეხლა ანუ სხვა დრო დგება გაცობრება იცვლება ქრისტიანული თავი და მომავალი ხელოვნება რომელიც ამიერიდან იწყება სამყაროში უკვე სულ დაკავშირებულია ну ევროპულ ევროპულ რეალობაში ქრისტიანობასთან უკვე ქრისტიანობასთან და ეხლა ჩვენ გვაქვს პატარა წყვეტა რომელიც ავწერთ და გავაკეთოთ იმიტომ რომ ეპოქა, რომელიც მოძებს ამას, ადრეული ქრისტიანობის ეპოქა არის სულ გასაოცარი ეპოქა, რადგან ქრისტიანები თვითონ ძალიან უბრალო ხალხი იყო, ჩვენ ვიცით ეს, იყვნენ მეთევზეები, იყვნენ საშუალო ფენებიდან უბრალო ხალხი უმეტესად და რა თქმა უნდა მეფეებიც და იმპერატორებიც გამოერეოდნენ სუფთავიდან, ხო, მაგრამ უმეტესად იყო უბრალო ხალხმა მიიღო ეს და ეს უბრალო ხალხს არ ქონდა ესეთი არავითარი დიდი განათლება იმ გაგებდეს, ესენი სულით გულით იყო უბრალოები და ისეთი მიმღებელი ხალხი იყო და ამიტომ მათი ხელოვნება რა თქმა უნდა იყო გამორჩეულები ცხადია მაგრამ აი ადრეული ქრისტიანობა ჩვენ ვიცით რომ არის კატაკომბების ხელოვნება მოხატულობა ხო რომელიც შემორჩა და ესეც რელიგიური ხასიათის არის ყველაფერი იმ ძველი აღთქმის ესეი სცენებია და ესე ნოე თავი კიდობანში უბრალოდ დაკაც მითხა მიგაქცევენ ყველაფერი რომ ნოეს კიდობანი არ არის ტალღებითია გამოსახული მაგრამ არ არის გემი ეს არის ხუთი როგორც სარკოფა. თითქოს კუბოა რა, ფაქტობრივად შეხედოთ და იქიდან ამოდის რაღაც. აკაც. ანუ ამის თქმა მინდა რომ არსებობდა ასეთი მოკლედ რა თქვა, ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმაზე გადასვლის სცენა გამოხატულია ზუსტად იმ ლაზარეს აღდგენების სცენაზე, რომელიც ჩვენ ვიცით ბიბლიიდან, სახარებიდან. და რა არის ეს ლაზარეს აღდგენა? გასოთ იოანეს ოსინეს სიტყვები რომ მეორედ მოსვლისა მესი ის ასე ხო ასე იგი ძინარი არს ენა დღეს მეორედ მოსვლამდე მესი რათა ყოველსა ენას ამით ენას ემცნოს ხო და сахарებასა შინ ამას ენას ქართულ ერას ღაზარი ქვიან ესე ამ რა არის ეს როგორც 4-თან დღისამ დაარიო და შემდეგ აღდგენი ეს რას ნიშნავს რაღაც გაგებთ ერთი ასპექტით რომ აღდგომა არის საჭირო ყველა ფერში რაც ასე თქვა ჭეშმარიტია უნდა საჭიროა მეორე დაბადება უნდა მოვიდეს. ძველი აღთქმა თავიდან უნდა იქნას გადააზრებული და იქიდან უნდა ახალი მარცვალი წარმოგიდგეს კაცობრიობაში. ეს არის ახალი აღთქმა. ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა. ხო, ესე იგი ან მოსეს კანონები კი არ ირღვევა, ხო? ჩვენ ვღებულობთ ახალ რეალობას, რომ ქრისტიანობაში აა ჩვენ ახლა გავი ისევ გამ ნახოთ, მაგალითად აა დაიყურეთ აი ლეონარდო დავინჩის საიდუმლოს ეროვნო ხო ვოლონბიცით ნამუშევარი ესეც ისეთი ნამუშევარი რომელიც რაღაცა თითქოს განგებამ შექმნა და არა ადამიანმა თითქოს ეს რო არ შექმნილო არ შეიძლება ეს ისეთი ნამუშევარი კოსმიური მნიშვნელობის ნამუშევარი ანუ რო შეიძლება აი ეს არ შექმნილიყო მაგრამ ეს ეს უნდა შექმნილიყო ამის გარშე არ შეიძლება რო კაცობრიობას გაევლო ფაქტობრივად ისევე როგორც მიგელანჯელოს თქვა ნაღოთ ადამიანის დაბადება აჰ პატარა ესე იგი რეზოლუცია მაგრამ ეს იცი თქვენ არ არის ამას დიდი რეზოლუცია ან რაფაელის ხო ზექსენის მადონა ესეთი ეს მშვენიერი ხატი რომელიც თქვათ უნათებს კაცობრიობას დღესაც ეს არის ეს იდეალური ასე იგი ადამიანის ჯერესეთი ეს არის ეს მოციწებითი დამოკიდებულება ღვთაებრიობისადმი მაგრამ ამავდროულად ადამიანური ეს აღარ არის მოწყვეტილი ადამიანურობა, ხო, რენესანსის დადგომასთან ერთად, ევროპის დადგომასთან ერთად, ოდესაც ამოანათა, ესე იგი, მომავალმა ევროპის კულტურამ, შუა საუკუნეების კულტურამ, ადამიანურობა, ყურადღება ადამიანოებისკენ გადმოდის სიმატებს უფრო მეტად. ის ნახევარ ღმერთები, ნახევარ გმირები, რომელიც აბრინეთში იყო, აპოლონი, ხო, თქვა არტემიდა, დიანა, თქვა სადარის, აი მიქელანჯელოს ადამიანის ზემოთ სამ სამჟავრო და სცენები და ისე და ბიჭო რამალე გადის დრო ხალხს რა რა თქვა და ესეთი მოდი ეს ცოტა მაშინ კიდე აღწერ და მივდივარ შუა საუკუნეებამდე ეს ეპოქა რომელიც არის შუა საუკუნეების ეპოქა კულტურა გამოიხატება კარგად იმაში რომ აი მაგალითად ძალიან დიდ ესეთ აა ძალიან დიდ იტალიერ ხელოვანში აა რომლითაც თავდება საერთოდ აი ეს ძველი ეპოქა, ფერი თავისი აი ამბები, ეს არის ჯოტოს წინარე პერიოდი, არის ძალიან გენიალური ერთი მხატვარი ჩიმაბუ ეკრა მას, რომელიც არის სადღაც აი აქ უნდა იყოს ძველი ნამოკ შენახული. და ჩიმაბუე ჩიმაბუეს ნაშრომები არის ჯერ კიდევ ღთაებრივი მე ვხედავ იმის რომ არ შემოწა ბოლომდე ზეგუდან გადაწერილი იყოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ ამას ნახავთ, ეს ხაწერა, რომელიც ჯერ კიდევ ნახევრად აა გამაღლებულია სახეებს დავაკვირდებით, ყველაფერი ადამიანთან ჯერ არ არის კავშირში. ეს არ არის პიროვნებების სახეები. რაღაცა ისეთი ძალიან სერიოზული ამაღლებული აა სამყაროა, რომელიც თქვა გამოიხატება, ხო? და ეხა ნახეთ, აი ჯოტო, შემოდის უკვე ჯოტო. და ნახეთ ეს სხვაობა რა, თქვა მინდა რომ როგორი ჩიმაბუესთან ძალიან ამ უშრეც გასაოცარი ხათვარია ითვლებოდა ჯოტო მის მოწაფედ ჯოტოსთან ღვთისმშობლის სახელ უკვე ადამიანის პიროვნების აქტებს იძებს ყველა სახეს აქ პიროვნების გამომხატველი ფორმა აქ ჯერ კიდევ უფრო აბსტრაქტულია უფრო ხაებრი მითური აზროვნება და ჯოტოსთან იბადება ჯოტო არის ფაქტობრივად პირველი ადამიანი რომლითაც შეესეთი ჩდება რენესანსი, მაგიდან იწყება დანტე და დანტე და ჩიმაბუე ეს არის ერთი პერიოდი ფაქტიურად დანტეც არის ფაქტიურად გამოძახილი ძველი ნატოფილის პერიოდებისა ძველი ხო აი ჩაღრმავებისა რომელიც ძველი ადამიანის პროგატივა იყო და ჯოტოსთან ერთად იწყება ახალი სამყაროს განვითარება ეს არის პერიოდი როდესაც საქართველოსი ოქროს ხანა უბრალოდ სწორად იყო ეს არის ფრანცის დასიზელის ის იყო ფაქტიურად თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯოტოსთვის. ეს ჯოტოს ნამუშევრის გადავალოთ თვალი ცოტა თავმარ ნახოთ. და ფრანცისკა სიზელის ცხოვრება, რომელიც მიმდინარეობს თამარმეფის ცხოვრების პარალელურად, ეს უბრალოდ ჩოტა რუსთელის ეპოქის პარალელურია იტალიაში, ეს არის ფრანცისკა სიზელის თხოვნა ადამიანი, რომელმაც აი ეს რაღაცა დაამტოლა, თავის სიმდიდრე, უყარდა ძალიან კეიფიც და ნიტების ყიდვაც და მოლებში სიარულიც და ზოგადად ნიტო თქვა. დატოვა ყველაფერი და ასე ვთქვათ ადამიანისადმი მისმა თანაგზნობამ ყველაფერი გადა გადაწონა და ამას მოყვა ის რომ ეს დიდი თანაგზნობა ცხოველებისადმი ბუნებისადმი და ჯოტო ამას ღებულობს ორგანულად თავის თავში ან თანაგზნობით უღურებს უკვე ადამიანებს თავის ძმებს ყველაფერში და ყველგან ხედავს ის დებს და ძმებს ცხოველებში როგორც ფრანცის ასიზელი ამბობენ რომ პატარა ჭიებს, მატლებს, ჩინაჩველებს დებდა იქით, რომ ფეხით არ გაესრისო. ჯოტომ ეს თლიანად შეისის ხორცსა და მისი ამუშავები გამჩვალული არის ძალიან დიდი ყურადღება ადამიანების მიმართ. ესე იბადება რენესანსი, რომ ძველი მშვენიერება, რომელიც ამაღლებული ღთაებრივი სამყარო, ნახეთ უკვე პიროვნულ სახეებში, აი ღვთისმშობელი მიდის ივანე ნათლისმცემლის დედასთან, ანასთან შეხვედრა, ისინი ორსულები არიან და ეს ახლა როგორ არის გამოხატული ეს ახლა მშვენიერი სულით გასაოცარი რეპროდუქცია მას ვერ გადმოსცემს ხადია მაგრამ ნახეთ ოქრო როგორ მე ხატრულად რამდენად საოცარია რო იგი ყველაფერში როგორ ჟღერს ეს ცენტრალური შეხვედრის ფიგურა შუიდან ამოდის ხე ამ შეხვედრიდან რომელიც მომავალი საწინდარია მომავალი ხსნის შეიძლება ასე თქვა სიმბოლო თქვა ესეც ნახეთ ესეც ჩოტო აკაც უნდა ავაჩქაროთ ესეც ჩოტოა ესე იგი ნათლისღება კლავ აქაც ნახეთ რა საინტერესოა თანაგზნობით როგორი ყურადღებით ხდება როგორი არის მიციერი სამყარო ფაქტიურად ჩვენი სამყოფელი ადამიანის მიცა ხდება ამაღლებული ინტერესი მისდამი ადამიანისადმი უკვე კავშირში ან ღვთაებრივ სამყაროსადმი ანტიკურ ჩვენიერებასადმი შემოდის ქრისტიანობაში ყველაფერი ერთად ვითარდება ქრისტიანობა აღარ არის მხოლოდ კატაკომბების ხატრობა მხოლოდ რელიგიური სწავლება არამედ ის შედის ხატრობაში და ტრანსფორმაცია საკეთებს მასალაში უკეთ ანუ შედის ქრისტიანული იმპულსები სოფხედველობაში როგორც ფილოსოფიაში რა ვიცი თქვენ რომ სკოლები იყო ხო შუა საუკუნეებში თომა აკვინელი იყო მაგალითად მაგრამ პლატონი პლატონის მიმდევრები არისტოტელეს მიმდევრები ასე მხატრობაში რენესანსში და ჩდება ეს მიმდევრები და ასევე იბადება მე გადადის ეს ყველაფერი დრო თავდება კიდევ უფრო უგარგით უკვე ასრულებ ხა ამ ამ ნაციონს მე მინდა ეკატერინეს თქო თუ აქ არის ჩვენ ძალიან კრიტიკულად გვაქვს უკვე შევწყვიტო თუ ცოტა გვაქვს ერთი ხუთი ეპიზოდი თუ ანუ თუ მოკლედ აქ ვარ დროში შეზღუდული არ ვარ ანუ ცოტა გვაქვს ზუმის ლიმიტი დია დია არის არის მოკლედ დათვალიერებით ეხლა ვერ დავათვალიერებთ უცებ კიდევ ჩtildeოთ რენესანსი ერთი ორი სიტყვა თქვა და მე გადავხედე რობეს ერთად ასე იგი, ლუკას კრანახი რეფორმაციის პერიოდი იწყება პარალელურად უახლოვდეს, რომ მარტინ ლუთერი გაჩნდა, ეს არის მარტინ ლუთერი, რომელიც იყო ლუკას კრანახის უფროსის მეგობარი. თანა მოაზრე იყო ლუთერის კრანახი. ძალიან ბევრი პორტრეტი აქვს მისი გაკეთებული. ასე იბადება ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელია. ასე იგი, კრანახი ერთ-ერთი პირველი ჩtildeური რენესანსის, ასე როგორც იუდიფი, რომელიც ზოლოფერის თავი ჯერას და საოცარი ხატრობა, საოცარი ფერში, კომპოზიცია, მაგრამ შეხედეთ როგორი აქაც როგორი ჰოლანდიური ელემენტი შემოდის უკვე ხო? კონკრეტულად ეს ადამიანები აღარ არიან განკენებული, ეს ის ცხოვრებაში მყოფი ადამიანები, რომელიც უკვე გვხვდება ქუჩებში მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნეში თუ დავდივართ ბრიუგეში და ფლამანდიაში, სადაც არის ხო გენტში და ამსტერდამში მათ შორის. ის ინდუინდელი ხალხია. და ისინი შემოდიან სცენებზე, რომელიც უკვე сахарების სცენებია. ალბრეხტ ჯურერი, გერმანელი უდიდესი გენიოსი, რომელიც საოცარი ხატვარი, რომელიც ისწნობდა ლეონარდო და ვინჩი, ჩავიდა რომში თავის დროზე. ნახეთ ხატავს ავტოპორტრეტს, რა რატო არის ეს პატარა ეს ისე ჩქარობდით გუშინ რომ ეხლა ნუ ეს პორტრეტი თუ შეხედავთ ხო რა თქმა უნდა ეს მიუნხენში კიდია პორტრეტი და რომ ნახავთ პირდაპირ გაიჩნდება წარმოადგენენ რომ მაცხოვარისი არის გამოხატული იესო ქრისტეს ხატი რომ მიდიხართ ეს არის ავტოპორტრეტი თვითონ ალბერტ ჯურერის და ახაც ეს შემთხვევით არ არის ეს ალეგორია რადგან ადამიანი უფრო და უფრო უღრმავდება ამ ფილოსოფიურ საკითხს სად უნდა ვეძებოთ ღთაებრივი სამყაროში როგორ გამოიყურება ეს ჩემში როგორ რაში ვიპოვო ჩემ თავში ქრისტიანული იმპულსი როდის ვარ მე კარგი და კეთილი და ადამიანი და როდის ვარ მართლა ეშმაკით ვთქვა რაღაცა მოხიბლული და ხო ამიტომ აი ამ ეშმაკის ხსენებაზე მოდით ნახოთ ბრეიგელი ახლა იმიტომ ამბობ რომ ბრეიგელის ნამუშევრები ადამიანს ახსენებენ რეფორმაციის ხანასთან ერთად დადგომას ეძრო მოინანიეთ თქვენი ცოდვები რომ საშინად გაიხსნა სამყარო რომ ადამიანები აღარ დაკარგეს ხათი პირველ სახე მიერეს როც ანტიკურ ხანაში იყო როგორც ძველ ინდოეთში ძველ სპარსეთში რომ ადამიანები ღმერთებს აღარ გვანან და აი ეს მოგელით ყოველას ვინც თქვა ესე მიმართავს ხო ბოსკი და ძალიან დაწრილმანებულია ყველა ამ თავის ფანტაზიებში და იმაში ის ასახავს აი რა როგორი სამყოფელია იმათთვის ვინც ცხოვრობს წარმავალი არამარადიული ფასეულობები რადგან ქმნის თავის რიგვებ ესეთ გარემოს და ამ გარემოში მოუწევს ცხოვრება აკაც ნახეთ აი ყველგან არის ცეცხლი და საშინელი წველი რაღაცები და საშინელი ურჩხულები გამოდიან პარალელურად დრეიგელი ინტერესდება ყოფითი ადამიანების ცხოვრებით უბრალო ადამიანები შემოდის კონკრეტული მე არ რა თქმა უნდა ცხადია ეს სიმახინდეს მე არ ვამბობ რაღაცა ანუ სიმახინდეს ახლა ვიცით აი არის ხოლმე მომენტები ადამიანის ცხოვრების როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მახინჯი მომენტი ანუ როცა ადამიანი ვთქვათ მოულოდნელად მისთვის ვიღაცა უღებს და არის ის მან კამერა ჩართული ხო თქვენ ლაივში გაყვეთ ვთქვათ Facebook-ზე და ამ დროს ჭამთ რაღაცა ჯოგურს და აი ესე ჭამთ რომ არის ის რომ ეს არ არის ლამაზი საყურებელი ხო აი ეგეთ რაღაცას აკეთებს ბრეიგერი, მაგრამ აკეთებს ისე მშვენიერად ამას, რომ თვითონ მშვენიერება არის ამ მომენტში. მაგრამ ხო ფერწერასთან ერთად ცოცხდება მოძრაობა და ადამიანების ყოფა მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეს ადამიანი ხა ძალიან სიმპათიური შეიძლება არიყოს იმ გაგებით, ხო, როგორც თანამედროვე ადამიანისთვის შეიძლება იყოს აგებული, თანა ეს ადამიანი. მაგრამ ის სიმპათიურია მაშინ, როდესაც ჩვენ უყურებთ მათ აი ამ მოძრაობას. თითქოს მომენტია შეჩერებული, მაგრამ აი დააჭერთ ეს play-ს რო აჭერთ ვიდეოში და დაიწყებს ეს განფი ცეკვას. ეს არის უბრალო გლეხების ცეკვა პიტერ პაულ პიტერ ბრეიგელის საოცარი ხატრის, რომელიც ჩვენ ყველა ვიცით, ნახეთ რა მაგარი ესთეტიკა ხო აქ სადილიმირის ჯუფური ქორწილი აქ ეს ესე პეიზაჟი, აი ვან გოგი შეგვიძლია გავიხსენოთ მომავალი როგორ წინასწარ უკვე ბრეიგელი იწყებს ამ იმპრესიონიზმისკენ სწრაფვას. კი დრო რახან ცირდება ერთადერთი რემბრანდი ვარ შევხედოთ არ შეიძლება რემბრანდს რემბრანდი არის გასაოცარი გასაოცრთა შორის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საყვარელი მხატვარი სულიად უნიკალური მოვლენა მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში მე რომ გითხო დედამიწაზე ყველაზე რჩეული ისეთი გამორჩეული ხალხი თუ აუცილებლად ხუთეულში მინიმუმ რემბრანდს შევიყვანდეს არის სულიად უნიკალური მოვლენა და იქ თებოდეს მე მოგვეც ეს შეიძლება მე ცალკე ვილაპარაკოთ მასზე რემბრანდის შვილი ტიტუსი ფრანცისკ ასიზელის სახით, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. აა, აქ არის უძღების შვილის დაბრუნება, იცით, ეს საოცარი ნამუშევარი 1669 წელს არის დასრულებული და აა, ამაზე ძალიან ბევრია სასაუბრო ხან დროს არჩება. აი, როგორ შევხედოთ, იოსების სცენა არის ეს პოტიფარის ცოლია ძველი ბიბლიური თქმულებიდან. უბრალოდ იმის თქმამდე, რომ თუ შევხედოთ ლოგინს ცენტრალური განათება, რომელიც რემბრანდტთან მთავარია, შემოდის უკვე აქ აი ეს სულიერი სინათლე ნამუშევარში, ანუ ეს ქრისტიანული ელემენტი, რომელსაც ეძებენ ძველი მხატვრები კარავაჯოს განიცხება, ხო, შუქზე მუშაობა, მაგრამ იტალიაში, მაგრამ ძველი მხატვრები ეძებენ ამას, მაინც სახეებში, ოქროში, რომელიც სულიერი განათების ფერია და რემბრანტი ეს ეს შუქი უკვე სიღრმიდან მოდის და ის ელემენტი, რომელიც ქრისტიანულს უკავშირდება რემბრანტთან, პაუზას და სიჩუმეს უკავშირდება და გარკვეულ სინათლეს, აი ცენტრალურად ფიქრ ცენტრში რაც ხდება ამ კომპოზიციის არის შუქი თუ ნახავთ რომელზეც მიუთითებს კიდე ცხელი აა მეტიურად სცენარის არის რომ ის ამბობს რომ მათ დუნებდაო იოსეფიო თავის კვარსეონება და ფასაჯეროდა ამ დროს თვითონ უნდოდა ესე იგი რომ შეეცდინა იოსები რომელიც ხო მასთან სახუროვდა პოტიფართან ახალგაზრდა იოსები და რემბრანდი აჩვენებს მომენტს როგორ ეუბნება ცილს წამებს ფაქტურად ეს ცოლი იოსებს მაგრამ მისთვის ანუ ასე ვთქვათ, გაუცნობიერებლად ის მიუთითებს იმ სისუფთავეზე, რომელიც აქ არის ლოგინზე ცენტრალური. ანუ ანუ ფაქტობრივად ის ამით ამტკიცებს, რომ სულეთ სუფთა არის იოსები, წმინდა არის აბსოლუტურად სინამდვილეში. და მისი გამომეტყველება ეს შუფის განაწილება საოცარია. ყველა ნამუშევარში რემბრანდტის არის საოცარი თხრობა, რომელიც ჩვენ აუცილებლად შეიძლება დავაკვირდეთ. კარგი, დრო თითქმის ამოიწურა, ამიტომ მე მგონი ეპოქებზე ეს ესეთი ცოტა ღია ის გამოვიდა, მაგრამ სათაურიც ესეთი ღია იყო და ამიტომ მე მგონი მეფათება დღეს ახალ დრო არ არის თანამდები და მე მინდა ვთქვი გითხრათ რომ რახან და დავალიერებაზე ერთი ხუთი წუთი კითხებსაც თუ დამისვა პარალელურად მე სანამ დავათვალიერებდი და ამ დათვალიერებაშიც რაღაცა შეიძლება თქვა კიდე რაღაცა რაღაც გავუწდეს. მოდით იმპრესიონის ხდებზე დავიწყებ და თქვენ თუ რაღაც კითხვა ექნება ძალიან გამეხარდება თუ დასავლეთ იმპრესიონისტების ეპოქა მე-20 საუკუნის ეპოქა ძალიან მცირე შესავალი ეს არის ეპოქა თანამედროვე ადამიანების დადგომის როცა შთაბეჭდილება გებულობს გადამწყვეტ მნიშვნელობას ზედაპირულობა ოდნავით დრო აჩქარდა ეს არის ის სცენა რომელსაც ქვია შთაბეჭდილება ის ნახატი კლოდ მონეს შედევრი რომელიც ლუქსში დორსეში გიდი ახლა მახსოვს საოცრება თუმცა ესეთი არ არის ფერები ასულ სხვა ორსეში ამ დროს მახსოვს და აქედან იწყება შტაბეთირება ან იმპრესიონთან ხო იმპრესიონისტები და აქ ჩავყარე ვან გოგიც რომელიც პოსტ იმპრესიონისტად იწრება მოდილი არის ეხა მაგრამ ეს აღარ არის ეხა გადამწყვეტი და აქაც შეგვიძლია ვთქვა და შტაბეთირება ხო ამაზე კი ვამბობ რა ლამაზია რა ლამაზი მაგრამ რო დავფიქრეთ რა არის გამოცანი ეს არის ვან გოგზე იმოქმედა შტაბეთირება მღამის ანუ ის კი არ ფიქრობს რომ კარგად დავკიდონ ახათი ან ვიღაცას მოვაწონო თავი რომ მერე იქნებ ჩემთან ყავილები მოგიდანო საფლავზე ან და შენი სახელი წარმავალი არ დარჩეს არ არის ამოცანო აქ არის ამოცანო ვან გოგი დგას თელ თავისი სულიერი ცხოვრებით ფაქტობრივად მარადიულობის წინ და მის წინაშე მიდის ცხოვრება ჩვეულებრივად ხვებისთვის აი ამ შუქებისთვის ხო მანქანებისთვის აი ეს არ არსებობს ის შინაგანი ცხოვრება რომელიც ვან გოგი განიცდის მაგრამ ი იმან ხო იცის და ამიტომ ის იწყებს ამ შტაბეჭდილებების სახით გადმოცემას იმისი რა ცხოვრობს მასში ამიტომ არის საოცრება, რომ ყველა აი ამ დიდ ხატვარში და მის მათ შიგნიდან სამყაროსთან არის ძალიან დიდი კავშირი. ეს მონესი გაფურჩკმული ყვავილებია ხო, ხამცენარები, ლოტოსის და დუმფარები. აი მონე, ეს ნაკეთობა რიტმში როგორ არის ქოს, უბრალო ხეებია, ეხა მანქანი ჩვენ ჩაულით ხოლმე. მან იგზნო ეს მზის შუქი, რომელიც ამ რიტმში, ხო, მოძრაობის რიტმში შეიძლება თქვა ჩვენ ვიგზნოთ და რაღაცა მომენტი, რომელიც არასდროს არ განმეორდება. ეს ეს დიდი სევდა რომელიც აიმპრესიონისტებში არის მიუხედავად იმისა რომ თვითონ სუბუქიეს ნახავთ ეს არის თანამედროვე ადამიანის თანამედროვე ეპოქის სევდა იმ იმ დაკარგულ ყოფილ იმ უდროობაზე მარადიულობაზე იმ საოცარ სამყაროზე ეს მომენტი რომელიც იცის ხო რენუარმა რომ თუ მონემ კაცო მონემ ბოდი მონემ ხაბი მონემ იცის რომ ეს წავა ეს მომენტი ამიტომ უნდა რომ დააფიქსიროს მაგრამ ხო დეგა ნახეთ როგორი საოცარი განათება ეს კაცი ამბობს რაღაცას აბა ეხა თავიდან გააკეთე ეს მოძრაობა ეუნება და ბალერინა ასრულებს და ეს ეს შტაბეჭდილება რომელიც დეგაზე მოქმედებს არასდროს აღარ განმეორდება და ვერავინ ვერ გაიგებს თუ არა აი ამ თუ არ შევა ისევ ამ ნახატის ხალობით იმ სამიერ განცდაში ხო ეს არის კარტოფილის ჯამელები ვან გოგის რომელიც გაჭირებული ხალხი რო რასაშინელი სიტუაციაა და როგორი თავები როგორ დაინგასა თავად კარტოფილს ხო იმიტომ რომ ამ ყოფაში არიან აი სტაბილტირებები და მოდილიანი რომელიც არის საოცარ ჩემს ძალიან საყვარელი მხატვარი ცხადია და ჩემ და უნდა გითხრათ რომ აი ფილმმა მე მგონი ძალიან ცუდი რაღაცა გაარუცია სამსახური სრული პასუხისმგებლობა იონებით რომ ეს ფილმი რომელიც არის არაფერი კავშირი არ აქვს დაერთო მოდილიანთან საერთოდ არავით არის სულ სხვა პიროვნება და როენახა ეს რეჟისორი შემო შემოაგზავნა ხელში აი ეს არის რენუარი ხო თუ მონე ხო უკვე უკვე საერთოდ ეს არის საოცრ შედერი თანახმად ძალიან მიყვარს ამობეს სტილი მაქვს მაგრამ რამდენს მასულ მონე ხო ხო მონე კი პარდონ ხო აი ხა უკვე ტრაგერ ნახოთ თეორიცთა ვან გოგი ცხადია აი ეს ფერი აი მართლა ეგეთია ფაქტურად თქვენ დევრათ უფრო მაგარი ну пилот онахи вагоги ვერ წარმოვიდგენდი ვერაზდროს რომ შეიძლება ესეთი ფერი არსებობს გეგმება ნატურა არის ჩართული უბნიდან და ჯერ რო ინტერნეტის ეკრანიდან რაღაც ანათებს, ასე ანათებს ტილო. და შევა არც მოგეწონოთ, დავიდა რა ნახოთ, იმიტომ რომ მოულოდნელია ეს ეფექტი. მაგრამ კარგით, გადა ეხა ის ნახეთ ისე თუ ასე ხო, მე შეგვიძლია ასე იგი პოსტ იმპრესიონისტებს გავწერთ, ექსპრესიონისტები შემოდიან თუ იმპრესიონისტებში, ეპოქის ადამიანებში, მეორე საუკუნის დადგომასთან ერთად ტექნოლოგიების გამოგონების ხანაში, მატერიალისტური კულტურის ზეობის ხანაში იმპრესიონისტები ეძებენ კიდე ამ სულიერებას ხალხში და ქუჩის ხოვრებაში და სოციალურ ურთიერთობებში ექსპრესიონისტები იწყებენ თავისთავად ჩაღრმავებას და აინტერესებს უკვე ახალი ფსიქოლოგიური მომენტები თვითონ რასაც რა ცხოვრობს მათში რა რა რა დრამატული სამყარო ადამიანის შიგნით რატო გარე სამყარო რატო სხვა ხა მოდი მე ვანახებ სხვა ვინ ვარ მე და ექსპრესიონისტები ეძებენ გარე სამყაროს თავისი სამყაროს მეშვეობით იმპრესიონისტები პირიქით თავისთავად ეძებენ გარე სამყაროს მეშვეობით უფრო აქ ჩნდება უკვე ხო ექსპრესიონიზმის საწყისი, აბსტრაქტული ხელოვნების საწყისი. ვასილი კანდინსკი, რომელიც არის გენიალური სულები, პიროვნება და იწყებს ამოდით აბსტრაქციონისტების იყოს, კარგით ხო, მონდრიანი, პიტ მონდრიანი, აქ არის ტოპლე, ხო, ნახეთ, აბსტრაქცია იწყებს ფერის და განაწილების კომპოზიციის ფსიქოლოგიური, თქვა, ხო, ადამიანის ესთეტიკა გადადის პირველ ნაბიჯზე, უკვე იწყება ესე თქვა ფსიქოლოგიური, ირაციონალური ესეთი მომენტები. უკვე მათის საინტერესებს ამავდროულად მოძრაობაზე მუშაობს. უკვე ფერის მორალური თვისებების გამოჩენა იწყება, აი რომ ლურჯზე და მწვანეზე ციტელი და ნარინჯისფერი იწყებენ მოძრაობას, გრძნობს მათისი და ამ მოძრაობასთან ერთად ხატავს კიდეც მოცეკვავეებს და ამ ნამუშევარს რო უყურებთ დიდხანს, ები გიგრმა დაიწყებს მოძრაობას, ხო? აკაც შევხედოთ ჩაგავი, უკვე ფერზე მიდის, აღარ აინტერესებს ფიგურ ფიზ როგორც რენესანსის დროს ადამიანს ჯერ კიდე აინტერესებს და სხეული იდეალური აგებულებით შაგალს აღარ აინტერესებს ეს ფიზიკური სხეულის ზუსტი გადმოცემა, იმიტომ რომ მისთვის ფერი შინაგანი გრძნობის სამყარო უფრო მნიშვნელოვანია და ის ფერით უფრო ახერხებს ამ გადმოცემას და უკვე რაც ვან გოგთან იწყება როგორც ჯერ კიდევ გარეგნული რეალიზმის შენარჩუნება და შინაგანი სამყარო ფერით სამყარო წარმოცება წინ შაგალთან უკვე ეს ბევრად უფრო ინტენსიური ხდება ხო უკვე მარტო უკვე ფერი დაنگრეული უკვე ცხენი აღარ არის არა თევზი მოცურავ ჰაერში და პრინას ქალი ხო აქ აღარ არის ეს ამოცანა რომ აინამდე ყველა მიწაზე უნდა იდგეს იმიტომ რომ სადაც ფერი მოითხოვს იქ აკეთებს შაგალი რასაც უნდა ასე შეება ასევე ედვარდ მუნკი ბოდიში ეს არის კიკი მუნკი სალ ნოლდები ნოლდე ბოდიში ეს არის ემილი ნოლდე საოცარი მხატვარი ნორვეგიელი რომელიც ასევე ფერს ნახეთ ამ ხელოვნების შენობას ამეჭი ახლა ნახეთ განწყობა შინაგანი აი თქვენ გინდა თქვა რომ მე დღეს ძალიან მაგალითად ტენისი ვითამაშე და ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ და კიდათ მე მესავით რაღაც გაუგზავნოთ თქვენ მეგობარს, ხო? რაღაცა გაფორმება რა იმაში, სმაილიკებთან ერთად. აი გაუგზავნეთ ნამუშევარ. თუ შინაგან ინტუიცია გაქვთ რაღაცნაირად, ხო, უფრო არ მოგინდებათ ესეთ რაღაც გაგზავნა, მაგრამ რო ვთქვათ, რომ დღეს რაღაცა განვიცადე, ძალიან მძიმე, მაგრამ ამავდროულად ამაღლებული, რომ მივხვდი, რომ ჩვენ არა ვარ წარმავალი ხალხი. ჩვენ გვაქვს მომავალი, მაგრამ მძიმეა ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვებთ. აი ეს მე მგონი უფრო ეხმიანება ესეთ განწყობას, ნახეთ. ადამიანი მრავალმხრივია, ხო, ის მასში ცხოვრობს ტიტანური გზნობები და სამყარო საოცარი. და აი ამ აი ამ ამიტომ ჩვენ მოგვეწონება მაშინ 0-დე, ემილი 0-დე როგორც ხატვარი, თუ ჩვენშიც იწხებს გაცოცხლებას ასაკთან ერთად, პრობლემებთან ერთად, თარმესთან ერთად ასეთი განცდები. ეს არის ედვარდ მუნკი, რომელიც ვიცით ჩვენ მისი ყვირილი გამოჩენილი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ახლა განაკვიდოს აი ამ კომპოზიციას, რომელიც არაფერი კონკრეტული არ არის, თორემ თვარი. ესეც ექსპრესიონისტული მიდგომა. იოან ჯოან მირო, ხო, იოახან მირო. აი ესე იგი ჯოან მირო. საოცეს არის დადაიზმის საწყისები, ესე ელემენტები იწება გამოვლენას, რომელიც მოწყვეტილია ყველანაირ იმას, უკვე ფსიქოანალისტთან, ფროიდთან, გაჩენასთან ერთად, სალვადორ დალის გაჩენასთან ერთად, ამ ეპოქის მანქანების კინოს, ფოტოაპარატების გაჩენასთან ერთად იწება შინაგანი ექსპრესიის მაქსიმალური კონცენტრება და განმოცემა და მოკლედ აი ესეთი ამბები. კარგით, ისე მოდით ახლა თქვენ თუ კიდე მე გავაგზავნებ და თუ რამე გითხებია მე გავაგზავნებ თვალიერებას. აუ ერთი კითხვა რომ დაგისვა თუ შეიძლება. აუცილებელიც არის, ბატონო. ან თავიდან საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ 18-ამდე საუკუნემდე რელიგია ძალიან დიდ როლს ასრულებდა ხელოვნებაში, ანუ დაახლოებით ადამიანი ან მაგის რელიგიისგან გათვალისწინებით ხატავდა და მერე 18-ამდე საუკუნის მერე დაიწყო რომ ნაკლებად აქცევდა ხელოვანი რელიგიას ყურადღებას და ისე აგზელებდა უფრო მეტად ხატოს და ხელოვნების მიყოლას და მაინტერესებს ანუ რელიგია აჩერებდა თუ არა ადამიანის საერთოდ განვითარებას და შემდეგ მაგალითად 18-ამდე საუკუნის მერე უფრო დაჩქარდა თუ არა ეს ადამიანის განვითარება რელიგიის გარშე ხელოვნებაში. თუ საერთოდ ამ კონტექსტში რომ განვიხილოთ რელიგია, ეს საერთოდ არასწორი იქნება. ცითა ერთი ბოდიში ერთი დაზუსტებ ვისავით მინდა აი უფრო უფრო კონკრეტულად აი ძალიან მოკლედ რო ვთქვა აი რა უფრო გაინტერესებს თქვენ თვითონ რელიგია გაქრა თუ არა თუ აი ვერ კარგად ვერ გავიგე უფრო მაინტერესებს მე მაგათ ანუ რელიგია ზოგადად ასე რო ავიღოთ ხელოვნებაში ადამიანის განვითარებას უფრო მეტად აფერხებს თუ პირიქით ხელს უწყობს? ნამდვილად მადლობა მიგხვდის იცით მე მე მაგას ვერც ამიგებ ჩემთან უბლებას რომ უბრალოდ უბლებას რომ თქვა რომ არა ისე როგორ არ ამიგებ კი რა უცებ ამიგებ რა თქმა უნდა არა თუ არ აფერხებს რელიგია ეს არის გზა საყოველთაო სულიერების ხო ფაქტიურად ეს არის საყოველთაო გზა ბევრი ხალხის გზა სულიერებისკენ და რელიგიურობის ქვეშასაც ჩვენ გულისხმობთ ხშირად. მე არ ვიცი თქვენ რა კონტექსტში გულისხმობთ რელიგიას. ანუ ხო მეც მეც ხშირად ვიყენებ ამ სიტყვას როგორც იმ სულიერების მნიშვნელობით, რომელიც სამყაროში დგას, ყველაფერს მიღმა. ანუ იდეალებით შეგვიძლია ჩვენ რა შეგვიძლია მიღმოთ. არათუ არ აფერხებს განვითარება ყოველთვის კავშირშია ადამიანის სულიერ განვითარება ასახულია, ამიტომაც ჩვენ ლექციაც ეხარება, რომ ეპოქების განვითარებასთან ერთად ჩვენ ხედავთ ფიზიკურად როგორ იცვლება, ჩვენ ვადევნებთ ფალკურს ეპოქის სულიერ დაავითარებას აი ამ ვიზუალური ხელოვნების ნიმუშების წყალობით. ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანი ყოველთვის სულიერ არსებად დარჩება. უნდა მას ეს თუ არ უნდა სანამ ცოცხალია და რომ გარდაიცვალა მერეც ვისაც ამის ჯერა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ მაგრამ არ შეიძლება ამის არ ჯეროდეს თუ შენ ხარ არამიგერძოებული მაყურებელი. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ის ადამიანი, ის ფიზიკოსი, ის მათემატიკოსი, ათეისტი თქვა იქნება თუ ეს უფრო გაინტერესებს. თუ თანამედროვე რომელიც სულა ჯანსაღ პოზიციაზე დგას, იცის რომ არსებობს ზუსტი მეცნიერებები, არსებობს ნიშნულობის კანონები, ყველაფერი არის რა თქმა უნდა, ხო? არსებობს მობილური ტელეფონი და ვიღაცისთვის როცა მობილური არსებობს, აღარ არსებობს სულიერ ცხოვრება. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ რას უწოდებთ სულიერ ცხოვრებას? აი აქ არის ხოლმე პრობლემა. სულიერ ცხოვრება არ არის აუცილებლად მაინდა-მაინც რაღაცა ისეთი ფორმა, რომელიც ერთი ადამიანისთვის, ან ერთი კულტურისთვის არის დამახასიათებელი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ ჩვენ რომ ლაპარაკობთ ახლა, მე რომ ლაპარაკობ, ეს არის სასწაული, იმიტომ რომ მე შევდგები როგორც თქვენ ყველა ფიზიკური რაღაცეებისგან ეს აი ეს მასალა თქვენ შეგიძლია იპოვოთ მიწაში შეგიძლია იპოვოთ ხეებში მინერალებში ქვებში ყველაფერი მინერალურია რისგანაც შევდგები აი ადამიანი რო გდება გადაიცვლება ეს მე იხცნება ხო იცი რა თუ რაღაცას ამბობთ მაგრამ უერთდება მიწას უკან ესე იგი ადამიანი უჭირავს რაღაცას რაც არ არის მატერია მხოლოდ რაღაცას ხვას შეიძლება მას მეტაფიზიკური თქვა რაღაცა ის დავარქვათ მტრის ზემოქმედება, ვიცი, ფიზიკოსი, მაგრამ ყველა ფიზიკოსი რაღაც მომენტში ყველა ზუსტი მეცნიერება მიდის იქამდე, რომ უშვებს ისეთ ძალას, რომელიც მოქმედებს მატერიაზე, ისე რომ ის აღნაგობა შეინარჩუნებს, ხო? მის ზრდის პროცესს აგრძელებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ხალხი ოდესღან რელიგიას უყურებს და როგორც ამ გზას იმისკენ რომ ეპოვა ეს პასუხები და ეხლა გაგვიგზავნა უფრო თემამ. ავიცი თუ აქეთ ამ კითხვაზე აკეთკენ თუ მიყავდათ არაფერხებს ხადია არაფერხებს თავარი აფერხებს ყველაფერს განუვითარებლობა იმ გაგებით ადამიანი როდესაც ყველას უყურს ბართობა ხო მე პირველ რიგში და ჩაშინდები სინდისის ქეჯნამაკ რო იმდენი დრომა გაცდენილო ეხა ამის ანაზღაურება აღარ შეიძლება რაც იყო წასაკითხი თავის დროზე რომ წავეკითხა ხო აღარ რელიგია კი არ შემიშლიდა ის ვისვის ხელს რომ რაღაც არ მაქვს წაკითხული რაც უნდა მქონოდა რაღაც არ მაქვს ნანახი რაც უნდა მქონოდა რაღაც არ მაქვს გაკეთებული და აი ეს არის ადამიანმა თანადროული განვითარებისთვის არის საჭირო აუცილებლად რაღაცები, როგორც მოსწავლისთვის არის საჭირო სკოლის დამთავრება 15 წლამდე, 17, 18 წლამდე და არა 34 წლის ასაკში. მე უნივერსიტეტის დამთავრება თქვა 32 წლამდე, 35, 40 წლამდე. შემდეგ დისერტაციის დაცვა თქვა 75, 80 წლამდე, ხო? აი ეს ასე არის სამყაროში ყველაფერი აგებული და მე მგონი, ყველა ეს იგი სხვა თემაა. თქვენ კითხვაზე რაღაც სხვა მიმართულებით წავედი მე მგონი ძალიან ისეთ ხო ანუ ვიცით რა კუთხითაც მაინტერესებს თქვენ შეხედულება ანუ გამიგე ესეთი რაღაცა მაგალითად ახლა უნივერსიტეტშიც ხოლმე რაღაც საქართველოს ხელოვნების ისტორიას როს გავდიოდით მაგალითად ესეთი რაღაც შემოდიოდა რომ მართმადებლობა რო ესე დამკვიდა საქართველოს ხაი ხელოვნებაში ზრდა ან შედარებით შეფერხდა უფრო მეტად იმიტომ რომ საქართველოს რო ავიღოთ მაგალითად შუა საუკუნეები ძალიან ნაკლებად გვაქვს რაიმე სხვა რაღაც ხელოვნების ნიმუში გარდა არის ხუროთმოძღვრებისა და ფრესკებისა ან რაღაც ოქრომჭედლობისა ისევ ამ განხილული ასევე ან მართმადებლურ რელიგიაში და აი უფრო მაკითხვი მაკუთხი დავსვი მე ეს კითხვა რომ აი მაგ შემთხვევაში აი ჩარჩოებში რო აქცევს მაგალითად რაღაც ამ ხრივ აი მე-18 საუკუნემდე თქვენ თქვი ან თუ შეაჩერა მაგან განვითარება საქმე კი ბატონო მე არ ამგონი არა მე არ ამგონი მაგან არ შეაჩერა სუ სხვა ბიზნესებმა შეაჩერა ვთქვი შეიძლება ჩვენ მაგას დავაბრალო ამას დავაბრალო არაფერი. იცით რა, აი არსებობს დოგმა, მოკლედ რომ ვთქვა, არსებობს საეკლესიო დოგმა, საეკლესიო ცხოვრება. მაგრამ არსებობს საერო ცხოვრებაც და აი დოგმას ისე შეიძლება არ ბექა ოფიზარი მართმადებულ კანონიკაში რჩებოდა. შოთარუსთველი შეიძლება არ რჩებოდა, კარგი თქვა, მაგრამ ბექა ოფიზარი ხო რჩებოდა. ხო რჩებოდა იმ ხუროთმოძღვრები არქიტექტორები, ვინც ააშენა ვარძია, ვარძიამ თქვი. ნუ ვარძიათ თუნდაც გამოანგრია. ხო არსებობდა რა ბეთანია ზუგრუღაშენი ლაშა გიორგის დროინდელი ხო რაც იყო ფიტარეთი რა ასე შე გელათი სვეტი ცხოველი ხო არსებობდა ხო არ შეაფერხა ესე იგი აქ იმიტომ არ შეაფერხა რომ დავით აღმაშენებელი თვითონ კითხულობდა დღე და ღამე ხო არის რა თქმა უნდა ბძოლაში კითხულობდა თამარ მეფე რო ქარგავდა თავის ნაშრომებს ნიმუშებს აკეთებდა ყიდდა და იმ ფულს არიგებდა ხო ხო ვე გაუბიზარი უბრალოდ მჭედელი კი არ იყო ფულს ღებულობდა ეს იყო წმინდანი ფაქტიურად სხვა ადამიანი იყო სა ტიტანი იყო ბუბერ ისევე რუსთველი ისევე შავთელი ისევე ჩახრუხაძე რა ვიცი მე მოსეხონელი ეს ხალხი იყო გენიალური პოეტები იყვნენ იმიტომ რომ ადამიანებს მათში რელიგია იყო ტრანსფორმირებული მაგრამ უბრალოდ როგორც ვთქვით რელიგიური გზა უფრო ფართო იყო ხო და რელიგიისთან პარალელურად არსებობდა სკოლები, არსებობდა სწავლები, არსებობდა ტრადიციები, რომელიც მოდიოდა ოჯახებიდან, მოდიოდა, ხო, რუსთველმა იცის რაღაცა სპარს, რომელიც თავისი მამა-ბაბა ვერ შეგამინო თქვა, ვინ იყო რუსთველი ჩემი აზრით. მაგრამ ეს ყადროს იყო, მაგრამ ეს ფიგურები თავის იმას ღებულობდნენ ცოდნას. ამიტომ ხო, იმის სკოლა ვიღაცა ხდებოდა ვიღაცას არჩენ. ეხა ეს თემა მე მგონი ეს არის სხვაგან მივდივართ, მაგრამ მე მგონი რაღაც მო. კარგი, ეკატერინეც რო არ მას ვქნათ ეხა რაღან ორგანიზატორებს ვითხოთ ხო, როგორ და ერთი რაღაცა მინდოდა სულბოლო, თუ შეიძლება. რაღაცა. დიახ, რა თქმა უნდა. ორი წუთი თუ გაქ რაღაცა მინდა ჩვენ დროს დაუბრუნდეთ, რომ რაღაცა შევკრათ. ვერ მოვასწარეთ ისე პოსტმოდერნისტული ეპოქაში ცხოვრობთ ეხა ჩვენ, ხო? რა ხდებოდა ხო ეს პოპარტი ინტელიამბები იყო, მე ეს ავანგარდი, მე და ეხა რა შევარცეთ კაც მარიზე ვიდეო არტი მოვიდა ინსტალაციები და ეხა არაფერი აღარ იცის, ყველაფერია გამოგაკეთებული, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინო. ყველანაირი სკანდალია პატანში, ყველაფერი გაკეთდა. დაიწყო მარსელ ჯუშანმა თავისი პისუარებით და მერე გაგძელდა ეგ ხო, იყო ბოისი, იყო აკეთ რა ვიცი მე ძალიან არიან კიდე უამრავი გერმანელი ექსპრესიონისტები. აი ხა 21 საუკუნის ხატრები, რომელიც ნობილი მარტინ ლუპერცი მაგალითად ნახეთ ავტოპორტრეტი არის მისი. ეს იყიდება მილიონებად ხო, თქვა ეს არის აა ეს რა შეიძლება ბოსკია. ხო, აგ არის მაგალითად ალცენ კიფერი, რომელიც მე ძალიან მომწონს. ეს არის საოცარი ხატვარი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ფოქს წარმოადგენს ხატავს, უკვე კი არ ხატავს ლითონს ასხავს მტილოებზე, მაგრამ ეს არის საოცარი რამ. აი ზუსტად ჩვენ მე რომ ვიტყო ვინ ასახავს ჩვენი დროის ეპოქას ხატრულობაში ნეძებს ალცენ კიფერი იქნება ერთ-ერთი ამის ნიშანი, იმიტომ რომ ის ეძებს, ის არ გაურბის გზას, სტილოს გზას. არ არის მხოლოდ ინსტალაციებში და მხოლოდ პერფორმანსებში, ხო? აი ჩვენ ხედავთ დილოდ. სხვა საქმე, აქ არ არის ესთეტიური თქმობის ამოცანა. არ შეიძლება ჩვენ შევადაროთ ეს აი ვან გოგსა რა ლამაზად ხატია ყვავილები და ეს კაცი რატო ხატავს ბადეს თქვა დაიგრე, ხო? აქ ამოცანა შეიძლება, მაგრამ ჩვენი დრო შეიძლება. აი ეს გზა მაგით. როგითხათ რომ ძალიან მიგზდები ხა ყველა ამის სამუშაოზე არ არც მე, მაგრამ აი ნახეთ ესეთი ინსტალაცია რომ საგამოფენო სივრცე ჩვენ მიგვიძღება უკვე ტილოსთან კავშირში, ხო? შეიძლება ეხლა რავ რაღაცაზე საუბარი, რომელიც თვითონაა ჩაფიქრებული, მაგრამ ჩემთვის რა არის, ან ზირფასი რა მომწონს, რომ ფაქტურა, რომელიც აქ არის, კავშირშია იმასთან, რომ შესაძლოა შეიძლება ხელი შევახოთ და ნელ-ნელა ისე შეგვიძლია დავუკავშირდეთ ტილოს ჩვენი რეალობით, რომ ეს აღარ იყოს ესთეტიკური მოწყვეტილი რეალობა. შაგალი ჩვენ დროს არის გადასასვლელი ფანჯარა, რომ ჩვენ და კიდევ кайრო არის საოცრება, ხო? ჩვენ საკონს ვიკიდებ და სახსი აი უშნო ყოფაში რომელსაც ვართ ამ რაღაცა მეშჩანო ყოფიდან უყუროთ რაღაც ჩვენიერებას და ასე ვიგიხებთან ამოცანა სხვა არის ხო როგორც თანამედროვეობაა რომ ჩვენ საკამოფილო სიცეში ხვდებით ამ პრობლემას მაგრამ მოდით გადავწოთ ეს არტისტული მხატვრული ხერხებით ვიფიქროთ ხატვრულად შემოქმედებითად დავაკავშიროთ აი დამსხრეული ფიგურები ღრია და შემდეგ არის ტილო როგორც აქედან შედიხარ და მიდიხარ იქ თვითონ ხო ხო, ну, а ესეც ზემოდან დაწეპებული რაღაცები ეს, მაგრამ ფაქტურულად საინტერესოა, რომ ის რაც ფერი იყო ადრე, ხა უკვე კონკრეტული ახალი მასალა, რომელიც ჩვენმა დრომ შემოგთავაზა. და ეხლა მინდა ამითი დავასრულო უკვე რახან ნელ-ნელა ეს არის, რომ აი ესა ჩემი ერთი მეგობარი ახალგაზრდა სტუდენტი, ძალიან ნიჭიერი მოქანდაკე, სხვა შორის ძალიან ბევრი ნიჭიერი მოქანდაკე, მაგრამ ეხლა დღეს მინდა ერთი იმ კონკრეტული ივერ აბესაძე, მაგრამ მოქანდაკეა. სადარი აგერ იბერს სათხედავთ, აი ეს არის რომელიც ჩვენ აკადემიაში მოვიგენა ერთი ხერხი, როცა პირველად თავის აკადემიაში მასწავლი და როცა მივედი ერთმა გოგონამ ძალიან თარგმა ადამიანმა, თარგმა მიჭირმა სტუდენტმა, თქვა რომ პირველ დღესო შევედი ეგ მითხრა. ეხლა არ მითხავთო რომ თქვენ ცოდა აიცხებთო რომ აი ეს ყველა აღარ 4 წელი აქვს რომ და რამე ერთი გაგვაკეთებინათ ისეთი რაცო არასდრო არ გამიკეთებიო რომ რაღაცა მოგ აღარ შევილია უკვე ამ ნაწურვის ხათო. ეს გაბეციებს რომ მივედი მთელი მომზადებული ვიყავი, რაღაცა გადატრიალება უნდა გვექნა ექსპერიმენტები და აი პირველი რაც იყო ცდა, გავაკეთეთ ესეთი ექსპერიმენტი. ეს მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ამით დავამთავრო დღევანდელ ჩვენ შეხვედრა. აა ესე იგი, უყურეთ მივეცი ესეთი ესე მოვიგონე ესეთი რაღაცა, ესეთი რომ აი 30 წამი ნახეთ გრაფაში ზემოთ აწერია. აქ აწერია 25, აქ 20. 15 10 9 და მიხვდებით ალბათ ეს არის დრო რომელსაც ადამიანმა უნდა დახატოს აი ეს ნატურმორტი თქვა თქვა ნებისმიერა ხო საკმაოდ რთული რამეა ვითომ ნაცურმორტია ხო რაღა დროს ნაცურმორტია მაგრამ ნაცურმორტიში პრობლემა კი არ არის პრობლემა იმაშია ჩვენ მიდგომებს ახსენ როგორ გავაკეთოთ რაღაცა და ვინ ვინ აკეთებს აი როგორ ამ ძალიან სუ პრინციპია ის კი არა რას ვაკეთებ ხო ანუ ამიტომ დავიწყეთ ესე თუ ნაცურმორტი არ გიყვართ მე მეც არ მიყვარს ეს ნაცურმორტი უკვე ვერ ვიტანე თან არტლა ეგრეა იმიტომ რომ თვითონ ნაცურმორტი როგორ უნდა გიყვარდეს მაგრამ თუ როგორც სეზანი შენ აიღებ ამოცანას და ატომურს გახდები ზოლის ველს, მაშინ როგორც ტუსაღი რო იყო ციხეში, იმ პატარა ოთახში შეძლებ რომ ისეთი რამე ავარჯიშო, რომ გენიოსი გამოხვიდე, თუ შესწორად მუშაობ. და ამიტომ მინდა თქვა რომ აი 30 წამში თხოვე რომ დაეხატათ აზრულ. აი ივერის ნამუშევარს უყურებ ჩვენ, გაკეთეთ და ესეთი რამე 30 წამში ნახეთ, დავაგვირდით. ძალიან ძნელი 30 წამში თქვენ საერთოდ აუცილებლად ყველა თუ სრულიი ექნებათ ეს ძალიან კარგი შედეგია რა მშვენიერი ნამუშევარი 33-ის მე ვთქვი ეგეთი ამოცანა იყო აი თქვენ მატარებლის ბაკანზე ხართ იმაში შიგნით ძიხართ იძრება უკვე მატარებელი და გამოაცხადეს რომ 30 წამში აი ბუბუ გაინთო და გადის მატარებელი და გარეთ დგას ეს ნაწილმორი და უცებ ვიფიქრეთ რომ აი რა ვიმახსოვრო სანამ წავალ რომ მე ფოტოაპარატი არ მაქვს თან და ჩავიხატო აი 60-ანა ანუ ლამაზი და კარგის გაკეთება არ არის ახლა 25 წამი გო გატარებელი უბრალოდ სწრაფად იძრება აჩქარა იმ მონახეთ ახლა აჩქარა ხო აქ თითქოს რა აკლია ახლა ამას ხუთი წამით დაგლებია მაგრამ რამე აკლია პირიქით მეტი აქვს ჩდილი დაემატა აქ ქვემოთ ხედავ ეს ჩდილებიც უფრო გამყარდა არა და დრო მოიკლო ახლა გადავდივართ უკვე უფრო ქვემოთ 20 წამ ახლა რაღაც დახდება არა მარტო რამე დააკლდა გასაგებია რომ უფრო შეიძლება ისე სწრაფად დაკეთებინა დაემატა უკანა ფონის რამოდენიმე ხაზი ქვემოთ ფონი და კიდე თითით მოასწრო ცოტათი ტონების მიცემა ამ 23-ანზე. იგი დრო მოიკლო და შედეგია სულად ცნაურად წინ მიდის. და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეხლა რა ხდება? აი აქ ქვემოთ 15 წამს, მე უყურებ მე 10 წამს, 9 წამში არაფერი არაფერი არ აკდება რა, რომ დავფიქრდეთ. კი სხვაობა არის 30-სა და 9-ს შორის დიდი ვითომ. მაგრამ მე რომ ვკითხოთ, ეს 9 წამიანი უფრო მყარია, უფრო თავდაჯერებულია, ხო? მე რომ ვკითხოთ კი არა, ნამდვილად ეგრეა. ფანქარი გამყარდა ხელში და დროის ნაკლებობასთან ერთად თავდაჯერება იმატებს თითქოს. აკაც ნახეთ, უკვე 7 წამში როგორ უნდა მოასწროს 3 ფიგურის დახატვა, ჯერ კიდევ არჩევ. და 5 წამში ნახეთ რა ზღებულობთ. საოცარ რაღაც ზღებულობთ შედეგს. ეხლა თუ გახსოვთ, აი პიკასო შეგვიძლია გავხსენოთ, ხო? აი როგორ ჩდება პიკასო მაგის თქმით. როგორ აი ხელოვნების განვითარების ისტორია ეპოქებთან წელს ერთგონია ძალიან კარგი მაგალითი, მე თვითონ მოვიყვანე, ხო? ოდესღაც აი რენესანსის დროს ძველ ანტიკურ პერიოდში ხალხს რო ქონდა ძალიან ბევრი არის მაშკარული დრო იყვნენ და აი მოსაწყენი იყო ცხოვრება რა გამოვიდა და ცხენი ალბათ გააჩერებდა გამოვიდოდა და იყო საუკუნეები უყურებდნენ ერთმანეთს ალბათ მინდორში და როცა სოციალ ქალაქები აშენდა შუა საუკუნეებში და მოვედი თანამედროვე ეპოქამდე მათ ერთ ინო არის საყურებელი რაღაც საინტერესო ფილმი გამოვიდა პრემიერა და ამ დროს მე ხატავ არ მინდა ამ ხატა აჩქარდა დრო მოიკლო დრო და რა ხეთ როგორ ხდებოდა ეს არის კლასიკური ხანა. მერე მოდის ხანა ეპოქები იწლება, ხო? ადამიანი მიდის რენესანსამდე მოდის, თქვა, იხვეწება ეს ტექნიკური ჩრდილები და აგებულებები კომპოზიცია და ასე შემდეგ. მერე მოდის უკვე ბაროკო, ხო? შუა საუკუნეებში რაღაცა ექსპერიმენტები აიღება. როკოკო, მერე უკვე აი როკოკო რატო იცით? აი ჩახუჭუჭებულია უკვე, იმიტომ რომ ეს გააკეთეს, გააკეთე, მობეს და უკვე ეს არის. აუ ახუჭუჭებს რაღაცა ეს უბატებს ისე ზიგონებს, რა ჩახუჭუჭებს. მე მოდის უკვე როკოკოზე უკვე მობეზრებულ ხალხს, ამოდის ნელ-ნელა იწება ეს იმპრესიონიზმი და შტაბეცტილებების, უკვე უკვე ნელ-ნელა ექსპრესიონიზმის კემედის და იწება უკვე რა იწება კუბიზმი. ეს კუბიზმი რა არის? ფორმები, რომელიც დაテხილია, ხო, გეომეტრიული ფორმები, ნახოთ, ბრაკი, პიკასოს პირველი ძერი, ხო, დაテხები ნახავთ ახლა მაგ და პირდაპირ პიკასოს მინიმალიზმს გვახსენებს. მინიმალიზმი როგორც ესეთი მიმდინარეობა, რომელიც პიკასოს შეგვიდა დაუკავშირდება ნახეთათ მეოთხე წამში, სამ წამში, ორ წამში, ორ წამში და ერთ წამში, ოღონდ ეს ერთ ნახევარი წამია. და ნახეთ კიდე ერთ წამში გაკეთებული ორი ნამუშევარი, ერთი და ორი. რა რა საინტერესო რამეა რა? აი ესეთი იყო და ესეთ რამეთ გადაიცა. იმიტომ კი არ გადაიცა, მაგრამ მე მოიგონა, იმიტომ დრო არ ქონდა უბრალოდ. და ეხლა შევხედოთ უბრალოდ აი წასვლის წინ, წასვლის კი არა და დაშლის წინ, პიკასოს ნამუშევრებს და გავიგოთ რომ ამობენ ხოლმე ხა ხშირად ამობს ხალხი განსაკუთრებით ხანში ეს უფრო უფრო ძველი თაობის ხალხი აი რატო აქ ორი ცხვირი ამ კაცსა ორი ორი თვალი ერთ ხარეს აი ვერ გავიგებ არ მესმის ეგეთ ხელოვნებ ძალიან გასაგებია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძნელი გასაგებია ხო მაგრამ გასაგები ერთია და მეორეა რომ შინაგანად თანამედროვე ადამიანს ეს ესთეტიკა აი აკმაყოფილებს ძალიან უხარია მაგრამ ჩემთვის მაგალითად ეს არის ძალიან პიკასო ძალიან ძალიან მაგრამ აი ნახეთ რა საკეთებს პიკასო. იგივე სარაკეთებს განაის მეერე ნახე ხოლმე ზარი. ნახეთ ხარს ხარს საკეთებს და აღოთ ეს დროზე არ არის ეს მისთვის სხვა რამეა ეს ამარტივებს ფორმას და თავარ ფორმას თოვებს. რა არის ის სახასიათო, რაზე შეიძლება ავაგოთ მეერე ხარი. და იუმორში მიდის თანამედროვე, მაგრამ ამ იუმორით მიდის თანამედროვე ეპოქამდე. და ჩვენ მემეებამდე, ჩვენს სმაილიკებამდე დავიდა ხელოვნება, ხო? იმიტომ რომ დროის სიმცირის გამო და ხედავთ როგორ გაჩნდა პიკასო, როგორ გაჩნდა მინიმალიზმი, ეს არის დროის შედეგი. და იმიტომაც არის პიკასო დიდი, რომ მან იპოვა დროის ამოცანების სწორად და დრომაც გაუგო მას და მიიღო და აღიარა ის თავის ხატრად, ხო? აი, ტაქსა მაგალითად. სულ არის ორი штрихი, მაგრამ გენიალური ნამუშევარი. ხო გაგონებთ ივერის ნახატებს? <laughs> აი, ტრედი მაგალითად. შვიდობის ტრედი, საოცარი ნამუშევარი. ესეც ესე ნახატი. ერთი ორი და всё დამთავრებული ამის თქმა მინდოდა უბრალოდ რომ ესე იგი დროსთან ერთად და ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენ ახალ ამოცანების წინაშე დგებით და ამ ყველაფრის დათვალიერება დღეს არ გამოგვივიდა ხა ჯობი ალბათ რომ სინთეზის კაი საქონელი დავამთავრო ეს ცელვა <laughs> და გავზე მეტად და რა ვიცი თუ რამე კითხვა არის სიამოვნებით თუ არა და როგორც hm, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. ასე მე არის დღეს ცოტა მართლა ქაოტურად მიმდინარეობდა, ალბათ დამეთახო მესმის, მაგრამ იმედია მოპატიებთ რომ მოგითხარით თანამედროვე დროს როცა გვაქვს ესეთი დრო და ამდენი სალაპარაკო უნდა გადავახდეთ ხოლმე ხშირად რაღაცებს და კარგი თუ არ არის კითხვა დიდი მადლობა ყველას გუაჩქარდა და სწრაფადაც უნდა ვილაპარაკო კი, კი. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან საინტერესო ლექცია იყო. მართლა რთული არის ზოგადად ამ ხელ ინფორმაციის ერთ საათში გადმოცემა. თქვენ მართლა საუკეთესო შეძლეთ, ასე თავმოყრა ამ ცირე დროში. <laughs> მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. ხო, ხო, აგეთ საინტერესო შეხვედრა, აგეთ დიდი. მადლობა დიდი. ბატონო ანტონ, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა. ზოგადად ჩვენ გეგმოთ ხოლმე ლექციათა ციკლებს სხვადასხვა თემებზე. ეხლა გვაქვს ფსიქოლოგიის მიმართულება და გვინდა დავგეგმოთ ასევე ხელოვნების ისტორიის საჯარო ლექციათა ციკლი. ანუ მსგავსი ლექციათა ციკლებით მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ადამიანებს და ზოგადად ახალთაობას დავეხმაროთ, ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოს გაფართოვებაში, საკუთარი თავის პოვნაში, ან ბოლდ მათთვის საინტერესო თემატიკის ირგვლივ მუშაობაში, მოკლედ ყველა მიმართულებით ლექციები არასოდეს არ არის ზედმეტი. ამიტომ იმედი მაქვს რომ ამ მიმართულებითაც გიხილოთ ბატონო ანტონ ბატონო მიმართულებაზე დაარქვევით არა ხელოვნების ისტორიის მიმართულებითია ფსიქოლოგთან შევა დიახ. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ რაღაც სამინტერესისთვის და საერთოდ ძალიან გამიხარდა, იცით რა, ჩვენ დროს მართლა ეკატერინე ამას არ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ეხლა ამ აქტიურობას, აი რა სტუდენტების, ამ ახალგაზრდების, იმიტომ რომ ხო ხედავ თავისთავად არაფერი არ გამოდის ჩვენ შინაგანი ცხოვრება ჩვენი მომავალი ქვეყნის არის დაკავშირებული ამ სააზროვნო სივრცეზე და ამ ურთიერთობებზე და დიდი მადლობა ამისთვის შესაძლებლობისთვის რომ ჩვენს სტუდენტებთან ხალხთან Facebook-ის მოყვარულებთან გამოვედით და ჩვენს გაგიცანთ ყველა სიმართლეს ისევ დიდი მადლობა მადლობა საინტერესო მომენტისთვის დიდი მადლობა ნახონდეს